वेलकम टू दिस एसबीसी यानी कि self business consulting this Simon John dot com presentation र आज म तपाईँहरूलाई एकदमै बेस्ट एन्ड बेस्ट स्टेप्सहरू बेस्ट एन्ड बेस्ट प्रोसेसहरू म तपाईँलाई सिकाउने छु right so let's jump into the exact topic now and at the end जो जति साथीहरूले यो ट्रेनिङ यो प्रेजेन्टेसनमा रहनुहुन्छ एट द इन्ड हामीले स्पेसियल अनाउन्समेन्ट गर्नेछौँ म स्पेसियल अनाउन्समेन्ट तपाईँलाई दिनेछु त्यो स्पेसियल अफर स्पेसियल अनाउन्समेन्ट तपाईँले ग्राप गर्न सक्नुहुन्छ जो व्यक्तिले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ डेफिनेटली तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जो व्यक्तिले एट द एन्ड हेर्नुहुन्छ त्यो अफर तपाईँको कमेन्टलाई हेरेर पनि तपाईँलाई हामी दिनेछौँ सो हियर वी गो अब हामी जानेछौँ number one right number one हामी कुरा गर्छौँ first why you come here तपाईँ किन यहाँ आउनुभयो राइट बजारमा आज जताततै छन् तपाईँको चाहिँ विभिन्न अपर्च्युनिटी देखाउने विभिन्न इन्कम हुन्छ भन्ने त्यो लोभ लाज लालचहरू देखाउने विभिन्न तपाईँको चाहिँ अफरहरू दिने तर एट द कतिपय साथीहरूले यहाँ आफ्नो टाइम वेस्ट गर्नुभएको होला आफ्नो मनी वेस्ट गर्नुभएको होला तर आज साँच्चै नै यो प्रेजेन्टेसनबाट म तपाईँहरूलाई यो ढुक्क यो ग्यारेन्टी दिनेछु कि साँच्चै नै यो प्रेजेन्टेसन पश्चात तपाईँले यो ट्रेनिङ पश्चात तपाईँले राइट डिसिजन लिन गइराख्नुहुनेछ राइट डिसिजन तपाईँले लिनुहुनेछ right so most of the online business अथवा यो एन्टरप्रेन्यर सेक्टरमा मानिसहरूले भन्ने गर्छन् इन्कम्स अथवा आउट अफ दि वर्ल्ड संसारमा मानिसहरू इन्कमको पछाडि दौडिराखेको हुन्छन् आमदानीको पछाडि पैसाको पछाडि दौडिराखेको हुन्छन् तर वास्तवमा मानिसहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि संसारमा कति किसिमको इन्कमको टाइप्सहरू हुन्छन् कति प्रकारको आम्दानीको प्रकारहरू हुन्छन् राइट यो कुरा मानिसहरूलाई एकदमै कमै मानिसहरूलाई थाहा छ र आज अमेजिङ फर्मुला पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्न गइराखेको छु जुन फर्मुला एकदमै वर्ल्डमा एकदमै एकदमै फेमस फर्मुला आज म तपाईँहरूलाई सेयर फर्स्टमा गर्नेछु र संसारमा कतिपय साथीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन संसारमा टु टाइप्सको मात्र इन्कम्सहरू हुन्छन् टु टाइप्सको टु वेजको इन्कम्सहरू हुने गर्छन् मोस्टली तपाईँको चाहिँ थ्री वेजको पनि हुने गर्छन् भन्ने गर्छ तर mostly I believe in two टाइप्सको टु टाइप्सको इन्कम हुन्छन् संसारमा number one is call active income and second one is call passive income right आज यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ सँगसँगै तपाईँहरूलाई थाहा छ एटी टु ट्वेन्टी प्रिन्सिपल रुल्सको एउटा चाहिँ बुक्स रुल्स आइसकेको थियो वर्ल्डमा खै अगाडि राइट नाइन्टिन एट्टी सेभेन अगाडि एन्ड देन आफ्टर कम्स तपाईँको त्यो रुल्सलाई एकदमै संसारमा मानिन्थ्यो आफ्टर द्याट तपाईँको चाहिँ रोबर्ट कियोसाकीले इएसबिआई e यानि कि क्यास फ्लो क्वाड्रन्ट भन्ने बुक प्रकाशन गरिसके पछाडि त्यो eighty to twenty principle rules कहीँ पछाडि चाहिँ धकेलियो र आज संसारको हरेक एन्टरप्रिन्यर्सहरूले हरेक बिजनेस ओनर्सहरूले यो इएसबिआई e कन्सेप्टलाई मान्ने गर्छन् र तपाईँ हामीले पनि यो फर्मुलालाई साँच्चै नै साँच्चै नै अगाल्न आवश्यक छ यो एकदमै लाइफ चेन्जिङ फर्मुला म तपाईँलाई सेयर गर्न गइराखेको छु ESBI concept right so cash flow quadrant Robert कियोसाकीले लेख्नु भएको who is the best and best author of the world right यो फर्मुला संसारभरिको एन्टरप्रेन्युर्सहरूले युज गर्ने गर्छन् जसमा मानिसहरूलाई चार प्रकारले डिभाइड गर्नुभएको छ यानि कि उहाँले भन्नुभएको छ संसारमा चार किसिमको मानिसहरू हुने गर्दछन् र त्यो भनेको चाहिँ ESBI e what does ESBI means? E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for business owner, or I stands for investor. Right? So E one kyota employee, what does mean E? Tapaiko E employee one go chain, kyo borga ka back the jo chain, tapaiko chain. 20 years, 25 years, college chanson, university, university chanson, when they came out उनीहरू चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनमा गएर चाहिँ के गर्छन् त जब गर्छन् राइट यानि कि यो भनौँ कि आफ्नो समय आफ्नो इनर्जी आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो नलेजलाई लिएर राइट आफ्नो यो सबै कुरालाई लिएर चाहिँ अरूको लागि काम गर्छन् भने दे आर कल इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यो वर्गको व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ सेल्फ राइट फर इक्जाम्पल इम्प्लोइको इक्जाम्पल हामी डक्टर लिन सक्छौँ किनभने पन्ध्र बिस वर्ष युनिभर्सिटी कलेज पढ्छ देन आफ्टर कम आउट कुनै एउटा हस्पिटलमा जान्छ र जब स्टार्ट गर्छ he is also a employee र सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यो वर्गको व्यक्ति हो जसले चाहिँ सेल्फ आफ्नो लागि गर्छ राइट आफ्नो समयलाई आफ्नो एक्सपर्टिजलाई आफ्नो नलेजलाई आफ्नो सम्पूर्ण एक्सपिरियन्सलाई लिएर आफ्नो लागि सेल्फ गर्छ भने they are call self employ वर्गका मानिसहरू फर इक्जाम्पल यो डक्टरले तपाईँको चाहिँ एउटा हस्पिटलमा जागिर गर्दा गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केम आउट एन्ड थक थकाइ लागेर वाक्क लागिसके पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा फार्मेसी ओपन गर्यो एउटा क्लिनिक ओपन गर्यो र उसले चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो सबै कुरालाई लिएर चाहिँ के गर्छ त क्लिनिक सञ्चालन गर्छ फार्मेसी सञ्चालन गर्छ they are call self employee वर्गका मानिसहरू हुन् राइट फर इक्जाम्पल एउटा सानो किराना पसल चलाउने मानिसहरू पनि सेल्फ इम्प्लोइ वर्गको पर्सन र नर्मल्ली जसले चाहिँ सेल्फ काम गर्छन् they are call also self employ वर्गका मानिसहरू हुन् यो क्वाड्रन्टमा ई e र एस क्वाड्रन्ट पढ्यो अब let's up into the business owner B stands for business owner business owner भनेको को हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ जसले चाहिँ अरूको समयलाई अरूको एक्सपर्टिजलाई अरूको एक्सपिरियन्सलाई लिएर आफ्नो अर्गनाइजेसन ग्रोथ गर्छ they are call business owner ट्याक्कै इम्प्लोइको अपोजिट हो बिजनेस ओनर फर इक्जाम्पल म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको एउटा डक्टरले क्लिनिक खोल्यो सेल्फ इम्प्लोइ भन्यो एउटा क्लिनिक खोल्दा खोल्दै फार्मेसी चलाउँदा चलाउँदै चाहिँ उसलाई चाहिँ वक्का लाग्यो उसले चाहिँ अब सोच्यो कि पचास साठीजना अथवा यानि कि दस बिसजना कोही इम्प्लोइहरू हायर गरौँ स्टाफहरू नर्सहरू अकाउन्टेन्टहरू हायर गरौँ र उनीहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा हस्पिटल ड्राइभ गरौँ र त्यो उसले चाहिँ गर्यो भने चाहिँ ऊ के भयो त बिजनेस ओनर भयो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्कै अपोजिट छ अरूको टाइमलाई अरूको एक्सपर्टिजलाई अरूको नलेजलाई लिएर चाहिँ उसले चाहिँ बिजनेस गर्छ they are call business owner right र फोर्थ भनेको चाहिँ इन्भेस्टर इन्भेस्टर भनेको चाहिँ एउटा क्वाट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु investor does not work for money anybody wants to, investor does not work for money. Money works for investor. Money works for investor. भन्नुको अर्थ इन्भेस्टरले कहिले पनि पैसाको लागि काम गर्दैन पैसाले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि काम गर्छ त्यो क्याटेगोरीको मानिसहरू हुन् इन्भेस्टर वर्गका मानिसहरू र इन्भेस्टर गर्ने इन्भेस्टिङ गर्ने डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू छन् जसमा चाहिँ लेट सपोज यहाँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस गरिसके पछाडि केही करोड उसले चाहिँ आम्दानी गर्यो एन्ड देन आफ्टर कुनै एउटा सेक्टरलाई सानेर let suppose stock market real estate विभिन्न म्युचुअल फन्ड क्रिप्टो करेन्सी यो सेक्टरलाई सानेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो पैसा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ they are call investor right र म यहाँ डिफ्रेन्स तपाईँहरूले यो विषयमा मेरो इएसबिआई e कन्सेप्ट अझ योभन्दा क्लियर यहाँ किनभने एउटा सर्टमा तपाईँहरूलाई बताउन गइराखेको छु योभन्दा मोर डिटेल्स यो कन्सेप्ट बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ राइट यहाँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामी सबैजनाको टार्गेट कहाँ हो त र र संसारको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मानिसहरू यो क्याटेगोरीमा हुने गर्छन् भनेर मानि रोबर्ट कियोसाकीले भन्ने गर्छ राइट नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मानिसहरू यो क्याटेगोरीमा पर्छन् जो चाहिँ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ वर्गमा भने ओन्ली फाइभ पर्सेन्ट मानिसहरू चाहिँ यो बी र आई क्वारेन्टमा पर्ने गर्छन् भनेर चाहिँ यो बुकले विस्तृत भनेको छ र संसारको ओन्ली फाइभ पर्सेन्ट पैसा मनी यो क्वार्टरमा छ र तपाईँको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट पैसालाई लिएर फाइभ पर्सेन्ट दुनियाँको मानिसहरूले चाहिँ राज गरिरहेका छन् दुनियाँको बिलिनियर अथवा धनी मानिसहरूले चाहिँ संसारमा राज गरिराखेको छन् भनेर चाहिँ यो पुस्तकमा एकदमै एक्सप्लेन गरेको छ र वास्तविकता यही नै हो र तपाईँ हामीलाई पनि हामी पनि यो इन्कमको पछाडि लागिराखेका हुन्छौँ वास्तवमा तपाईँ यो क्याटेगोरीमा पढ्नुभयो भने जस्ट तपाईँ जति बेलासम्म सक्रिय रहेर काम गर्नुहुन्छ जति बेलासम्म एक्टिभली आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ त्यति बेलासम्म मात्र तपाईँले चाहिँ आम्दानी गर्नुहुन्छ यो क्याटेगोरीमा हेर्नुहोस् त तपाईँको विदाउट इन्भल्भमेन्ट तपाईँलाई यहाँ चाहिँ इन्कम जेनेरेट भइराखेको छ तपाईँको विदाउट एक्सपर्टिज तपाईँको विदाउट नलेज विदाउट कुनै पनि नलेज नभई यहाँ तपाईँलाई इन्कम जेनेरेट भइराखेको छ सो तपाईँ कुनलाई टार्गेट गर्नुहुन्छ you want to become ES or you want to become BI म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु तपाईँ बिआई क्वाड्रन्टमा सिफ्ट हुनुहोस् र रोबर्ट क्योसाकीले यही नै सजेस्ट गर्नुहुन्छ र दुनियाँको बिलिनियर सफल रिच मानिसहरूको अलवेज क्वारेन्ट भनेको यो क्वारेन्टमा हुने गर्दछ राइट सो त्यो कारणले गर्दा अब म तपाईँहरूलाई लाइफको अमेजिङ लाइफ चेन्जिङ तिनवटा क्वेसन्स यहाँ सोध्न गइराखेको छु वेयर आर यु नाउ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ number one right where are you now तपाईँ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइ हुनुहुन्छ तपाईँ उन लेभलमा हुनुहुन्छ right where are you now फर्स्टमा तपाईँले आफैले आफैलाई आउ सोध्न आवश्यक छ जबसम्म तपाईँले यो क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्न तपाईँले आफ्नो लाइफलाई साँच्चै नै तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म मैले यो क्वेसनमा आफूले आफूलाई सोध्न सकेको थिएन मैले आफ्नो लाइफलाई ड्राइभ गर्न एकदमै गाह्रो परेको थियो and second question is where do you want to be or where do you want to go तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ कहाँ हुन चाहनुहुन्छ that is also call vision त्यसलाई भिजन भनिन्छ you want to become a business owner you want to become a millionaire you want to become a एउटा चाहिँ एम्पायर खडा गरेको एउटा चाहिँ टेन बिलियन डलर एउटा चाहिँ रेभेन्यू भएको चाहिँ एउटा पर्सनल ब्रान्ड भएको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ that is also call vision त्यसलाई भिजन बन भनिन्छ तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ the second thing right and where do you want to go and investor बन्न चाहनुहुन्छ right so that is your vision तपाईँ आफ्नो लाइफ आफ्नो फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ एउटा रेस्पेक्टेड लाइफ जिउन चाहनुहुन्छ right first where where do you want to be your vision must be clear तपाईँको भिजन क्लियर हुन आवश्यक छ सबैभन्दा तपाईँले कार्य सुरु गर्नु अगाडि तपाईँको हरेक भिजन क्लियर हुन आवश्यक छ तपाईँ एउटा मिलिनियर बिलिनियर भनेको एउटा ठुलो एम्पायर खडा गरेको एउटा भिजन तपाईँले बोक्न आवश्यक छ त्यसको लागि तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ यो vision must be that right and the third thing is your mission, right it is most important thing, mission. तपाईको mission, तपाईको vision लाई गर्नको लागि एनी सिचुएसन तपाईँ आफ्नो मिसन स्ट्रङ हुन आवश्यक छ तपाईँ डु अर डाई स्टेपमा मा तपाईँ जान आवश्यक छ तपाईँले आफ्नो मिसनमा आफ्नो राइट प्लानिङ राइट स्ट्राटेजी तपाईँले बनाउन आवश्यक छ तपाईँको मिसनमा तपाईँले टार्गेट बिल्ड गर्न आवश्यक छ right that is should be your mission right तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ के छ तपाईँको भिजन राइट एन्ड त्यो भिजनलाई एचिभ गर्नको लागि तपाईँको मिसन के छ right and the third thing comes तपाईँको प्यासन तपाईँको भिजन के छ तपाईँको मिसनलाई एचिभ गर्न तपाईँ के के तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तयारीमा तपाईँको प्यासन छ कि छैन यदि तपाईँको प्या प्यासन छैन भने you can live that your profession तपाईँलाई मन पर्दैन भने तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यो जुन सुरुवात गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई कम्प्लिटली रिलिभ गर्नुहोस् टेस्ट गर्नुहोस् दुई चार महिना वर्ष दुई चार महिना तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस् एन्ड त्यो टेस्ट गर्दा साँच्चै नै तपाईँले आफ्नो प्यासन पाउनुहुन्छ भने you can drive and you can make that your brand your company to a billion एउटा चाहिँ तपाईँको पर्सनल ब्रान्डलाई चाहिँ त्यो बिलियन डल डलरको एम्पायरमा तपाईँले लान सक्नुहुन्छ राइट तपाईँ बिल गेट्स पढिन्छ हामीले जेफ पेजेस पढिन्छ साँच्चै नै उनीहरू विदाउट प्यासन त्यो स्टेजमा पुगेका होइनन् राइट सो त्यो प्यासन तपाईँको प्यासन चाहिँ सही ठाउँमा हुन आवश्यक छ देयर आर टु क्याटेगोरी तपाईँ इन्टरटेनमेन्टमा आफ्नो लाइफलाई जिउन चाहनुहुन्छ या एडुटेनमेन्टमा तपाईँ आफ्नो लाइफलाई जिउन चाहनुहुन्छ मोस्ट अफ संसारको संसारको नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट सक्सेस मानिसहरू अलवेज एन्टरटेनमेन्टमा आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गर्छन् right entertainment kill your time तपाईँ टिकटक हेर्नुहुन्छ टिकटक खेलाउनुहुन्छ तपाईँ मुभिज विभिन्न मुभिजहरू हेर्नु हेर्नुहुन्छ तपाईँ विभिन्न स्पोर्ट्सहरू हेर्नुहुन्छ राइट जस्ट तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट गेन गर्नुहुन्छ यसले तपाईँको वास्तवमा आफ्नो टाइमलाई किल गरिराखेको छ यसले तपाईँको आफ्नो पैसालाई किल गरिराखेको छ राइट सो इन्टरटेनमेन्ट तपाईँको अप्सन हुनै सक्दैन if you really want to big तपाईँ साँच्चै नै बिग सोच्नुहुन्छ भने you must have to think about entertainment right एन्टरटेनमेन्टले तपाईँलाई आफ्नो भिजन एचिभ गर्नको लागि तपाईँलाई हेल्प गर्छ एन्टरटेनमेन्टले तपाईँको मिसनलाई एचिभ गर्नको लागि तपाईँलाई हेल्प गर्छ most of people thinking right उनीहरूले चाहिँ इन्टरटेनमेन्टलाई लिएर उनीहरूले चाहिँ फेसबुकलाई हेरेर टिकटकलाई हेरेर युट्युबलाई हेरेर इन्टरटेनमेन्ट गेन गरिराखेको चाहिँ फिल हुन्छ एन्ड दे आर थिङ्किङ मैले चाहिँ यो प्लेटफर्म्सहरूलाई कन्ज्युम गरिराखेको फिल हुन्छ वास्तवमा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ युज गरिराखेको छ टिकटकले वास्तवमा उनीहरूलाई चाहिँ युज गरिराखेको छ युट्युबले वास्तविक उनीहरूलाई चाहिँ युज गरिराखेको छ फेसबुकले तर म तपाईँहरूलाई यही सजेस्ट गर्छु एज अ एक्सपिरियन्स तपाईँको एज अ एक्सपिरियन्स कोस म तपाईँहरूलाई यही सजेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई यो प्लेटफर्मले युज गर्ने होइन तपाईँहरूले अबदेखि यो प्लेटफर्मलाई युज गर्ने हो र मेरो यही सजेस्ट छ म यही नै कुरा तपाईँलाई सिकाउनेछु राइट सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँको मेन फोकस एन्टरटेनमेन्टमा हुन आवश्यक छ जुन प्यासन तपाईँको चाहिँ एन्टरटेनमेन्टमा हुन आवश्यक छ यो प्यासन मस्ट ह्याभ टु तपाईँको चाहिँ टप बेस्ट गुरुजहरू फाइन्ड आउट गर्न आवश्यक छ राइट तपाईँले जबसम्म गुरु फाइन्ड आउट गर्नुहुन्न तपाईँले जबसम्म बेस्ट मेन्टर स्पिक आउट गर्नुहुन्न तपाईँ साँच्चै नै एउटा सक्सेसको लाइनमा लिनका लागि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो पर्छ तपाईँ साँच्चै नै बिलिनियर एउटा मिलिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने बिलिनियरलाई कपी गर्नुहोस् जब बिलिनियरलाई तपाईँले कपी गर्नुहुन्छ नि सेम टु सेम थिङ्क गरेको तपाईँले गर्नुहुन्छ नि डेफिनेटली तपाईँ एउटा मिलिनियर बन्न तपाईँ रेडी बन्नुहुन्छ right so find out gurus attend seminar वेबिनारहरू एटेन्ड गर्नुहोस् मैले पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको वेबिनारहरू सञ्चालन गरिराखेको हुन्छु तपाईँले एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन कोर्सेसहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ आज साइमोन ब्राई साइमोन जोनको जुन एउटा पर्फर्मेन्स छ यो सबै अनलाइनको एउटा अनलाइन कोर्स हामीले चाहिँ अनलाइनबाट सिकेर यो कुरा हामीले सम्भव गराएका हौँ सो तपाईँले अनलाइनबाट कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ सेमिनार एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ वेबिनार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्यासन यो कुरामा हुन आवश्यक छ तपाईँले टप मेन्टर्सहरू like a Tai Lopez Grant Cardone they are the great ventures तपाईँले उनीहरूलाई चेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले उनीहरूलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ they are also my gurus doctor Vivek बिन्द्रालाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ मिस्टर डाललकलाई तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्यासन यो कुरामा हुन आवश्यक छ कि तपाईँको प्यासन बुक्समा हुन आवश्यक छ the four hours of week seven habits of highly successful rich that four that cash flow quadrants secrets of high millionaire तपाईँको प्यासन यो कुरामा हुन आवश्यक छ तपाईँको बेस्ट आफ्नो गोललाई एचिभ गर्नको लागि आफ्नो प्लानिङलाई एचिभ गर्नको लागि आफ्नो स्ट्राटेजीलाई एचिभ गर्ने ठाउँमा तपाईँ त्यो टाइप्सको मुभिजहरू तपाईँले चाहिँ हेर्न आवश्यक छ यो passion must have to was entertainment goal achieve गर्ने भिजन एचिभ गर्ने तपाईँले चाहिँ हेर्न आवश्यक छ just like the wolf of Wall Street pursuit of happiness catch me if you can right Forrest Gump संसारको टप एउटा बिलिनियर एसियाको टप बिलिनियर च्याकमाले भन्ने गर्छ म सधैँ निराश भएको समयमा पेन भएको समयमा फरेस्ट कम हेर्ने गर्छु यो मुभी हेर्ने गर्छु तपाईँको जुमिनी साँच्चै नै यो प्यासन यो यस्तो टाइपको मुभीमा हुन आवश्यक छ राइट सो जति पनि बिलिनियर छ नि जति पनि मिलिनियर छ नि जति पनि संसारको टप टप व्यक्तिहरू छ नि उनीहरूको बेजोसको भनौँ या बिलगेट्सको वारेन बाफेट्सको भनौँ या इलन मस्कको यो टप गुरुजहरूको जहिले पनि उनीहरूको प्यासन चाहिँ यो कुराहरूमा हुने गर्छ र त्यसैले त उनीहरूलाई आफ्नो भिजनलाई एचिभ गरेका छन् त्यसैले त उनीहरूले आफ्नो मिसनलाई कम्प्लिट गरेका छन् राइट सो त्यो कारणले तपाईँ र तपाईँ र मेरो पनि हाम्रो मिसन पनि यो कुराहरूमा हुन आवश्यक छ so do have any dreams तपाईँसँग कुनै सपना छ आई थिङ्क तपाईँले आफ्नो सपना सेटअप गर्नुभयो होला तपाईँ एउटा प्रोफेसनल डिजिटल मार्केटर भन्ने प्रोफेसनल टप हाई क्लोजर भन्ने प्रोफेसनल सेल्स क्लोजर भन्ने प्रोफेसनल एउटा चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ कम्पनी डिजाइन गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको ड्रिम्स होला definitely right so do have any dreams again तपाईँले कमेन्टमा टाइप गर्नुहोस् right so and do you want to fulfil यो ड्रिम्स एट एनी कस्ट तपाईँ आफ्नो ड्रिम्स सपनालाई बोकेर मात्र त्यो सपना साकार हुँदैन त्यो सपना साकार गर्नका लागि पनि हामी तयार हुन आवश्यक छ त्यो सपना साकार गर्नका लागि पनि हामी स्टेप्स कदम एक्सन चाल्न आवश्यक छ डिसिजन लिन चाहिँ आवश्यक छ सो तपाईँ साँच्चै नि त्यो आफ्नो ड्रिमलाई एचिभ गर्नका लागि तपाईँ एनी टाइम एनी एनी स्टेजमा तपाईँ तयार हुनुहुन्छ एनी कन्डिसनमा एनी सिचुएसनमा तपाईँको वाट तपाईँको सिचुएसन तपाईँ सायद तपाईँ एउटा जेरो जेरो अथवा तपाईँ डेप्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको सिचुएसन फ्यामिली सिचुएसन ठिक छैन अथवा तपाईँको सोसाइटी सिचुएसन ठिक छैन अथवा तपाईँको राष्ट्रको सिचुएसन ठिक छैन तर पनि साँच्चै आफ्नो ड्रिम्सलाई एचिभ गर्नु छ भने तपाईँ यो कुराहरूलाई त्याग्न तयार हुनुहुन्छ आफ्नो सिचुएसनलाई आफ्नो फ्यामिलीको आफ्नो सोसाइटीको आफ्नो नेबर्सको आफ्नो सेल्फ सिचुएसनलाई तपाईँ लिभ गर्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ यो सिचुएसनलाई लिभ गर्न आवश्यक छ साँच्चै नै तपाईँ त्यो ड्रिमलाई एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने so I set again do you want to fulfil यो ड्रिम एट एनी कस्ट तपाईँ आफ्नो ड्रिमलाई साँच्चै नै जसरी पनि पुरा गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ This is the big question for you. This is the big question who's, who want to change your life. Just say आफ्नो लाइफलाई चेन्ज गर्न चाहन्छ here is the big question तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् सो यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो so welcome to this life changing affiliate business presentation as also called as vision self business presentation self business consulting प्रेजेन्टेसनमा तपाईँहरूलाई म हार्डली वेलकम गर्छु र आज म तपाईँहरूलाई साँच्चै नै जीवन उपयोगी केही कुराहरू सिक्रेट्सहरू यहाँ म तपाईँहरूलाई रिभिल गर्नेछु right so let's some in to exact what am gonna teach you today right so आज म तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्टली हामीले विभिन्न अब्स्ट्याकल्सहरू होइन आउट अफ कन्ट्रीको मार्केटमा आउट अफ कन्ट्रीको प्लेटफर्म्सहरूमा काम गर्दा हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि सहज रूपमा प्लेटफर्म्स चाहिराखेको थियो राइट वर्किङ प्लेटफर्म चाहिराखेको थियो लर्निङ प्लेटफर्म चाहिराखेको थियो लन्चिङ प्लेटफर्म चाहिराखेको थियो त्यो पनि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली भाषामा सजिलो रूपमा सहज रूपमा सजिलो एउटा मेन्टर्सलाई पिक गरेर एउटा सफल एउटा सफल यात्रा तयार गर्ने हरेक मानिसहरू तयार गर्ने एउटा चाहिँ हरेक मानिसको चाहना हुन्छ त्यो सपनालाई साकार गर्ने यो प्लेटफर्म छ साइमोन जोन डट कम र आज हामी कसरी चाहिँ यो प्लेटफर्ममा सक्सेस बन्न सक्छौँ कसरी कसरी चाहिँ ट्वेन्टी थाउजन्डदेखि नाइन्टी फाइभ थाउजन्डको रेन्जमा नाइन्टी फाइभ थाउजन्ड एभभ तपाईँको चाहिँ नाइन्टी फाइभ थाउजन्ड तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सिकाउन गइराखेको छु त्योभन्दा अगाडि म personal loan to or personal loan or zero to digital millionaire एउटा स्टोरी म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइराखेको छु स्टोरी म सेल्फ आफ्नो स्टोरी म तपाईँलाई सेयर गर्छु मैले सेल्फ आफूले एक्सपिरियन्स गरेर आफूले भोगेको कुराहरू वास्तवमा म आज तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु राइट सो कसरी म चाहिँ एउटा चाहिँ लोनबाट एउटा चाहिँ वान लाख टु लाखको लोनबाट एउटा जेरो इन्कमबाट जेरो अमाउन्टबाट म चाहिँ आज डिजिटल मेलिनियर भने सेयर गर्छु है त so let some into exact topic as a as a 14 as म as a student working as a porter right fourteen एजबाट मैले सेल्फ इन्डिपेन्डेन्टली फ्यामिलीबाट विदाउट वान रुपिस म सेल्फ डिपेन्ड हुँदै चाहिँ आइराखेको थिएँ र at the age of fourteen I carried I carried loads right मैले चाहिँ फोर्टिन एजबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो कामबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको थिएँ right at the after as a as a seventeen इयर्समा एज अ स्विपरको रूपमा चाहिँ म फ्लोरको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ काम गरेको थिएँ राइट फोर्टिन एजमा स्टुडेन्ट कक्षा आठमा थिएँ राइट कक्षा आठबाट मैले चाहिँ एज अ पोर्टरको रूपमा काम गरेँ र आई स्टार्टेड त्यहाँबाट little amount of money and then after बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो कलेज आफ्नो स्कुल सकाएँ एसएलसी सकाएँ एन्ड देन आफ्टर कलेजलाई कम्प्लिट गर्नका लागि आई वर्क एज अ स्विपरको रूपमा सेभेन्टिनको एजमा चाहिँ मैले चाहिँ स्विपरको रूपमा काम गरेँ राइट काम गरेँ एज अ डिसवासरको रूपमा मैले चाहिँ काम गरेँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला नेपालको top number one coffee shop Himalayan Java as a mop floor स्विपरको रूपमा मैले त्यहाँ चाहिँ जब सुरु गरेको थिएँ आफ्नो कलेज कलेजलाई पुरा गर्नको लागि र त्यहाँ चाहिँ डिसवासरको रूपमा चाहिँ म चाहिँ इन्ट्री गरेको थिएँ राइट यसरी मैले चाहिँ आफूलाई स्ट्रगल गर्दै गर्दै आइराखेँ I work as a coffee maker as a barista at the age of एटिनको एटिनमा चाहिँ मैले चाहिँ यो काम गरेको थिएँ र मेरो तपाईँहरूलाई स्टोरी पनि छ तपाईँहरूले मजाले ब्लग पढ्न सक्नुहुन्छ र before three three years ago मैले चाहिँ यसरी चाहिँ मेरो limitation I really want to think big I really want to achieve big अनि आई अलवेज आस्क जब म चाहिँ नाइन टु फाइभको त्यो जबमा थिएँ नि नाइन टु फाइभ पनि थिएन म मेरो त तपाईँको टूदेखि बेलुकीको टेन ओ क्लकसम्म चाहिँ नाइटको टेन ओ क्लकसम्म चाहिँ मैले चाहिँ नर्मल्ली टेन फिफ्टिन थाउजन्ड कमाउनको लागि चाहिँ वर्क गर्नु पर्थ्यो right And then at that time, what I asked myself, Simon, your limitation is only this, right? I always ask myself, मैले जहिले पनि यो सोध्ने गर्थेँ कि मेरो साँच्चै नै मानव भएर जन्मिनुको मानव भएर मैले जन्मिसके पछाडि मेरो मेरो लिमिटेसन यति हो I really want to change that thing. And I really search out the platforms, right? भर्खर भर्खर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युट्युब इन्टरनेट चलाउन म चाहिँ सिकिराखेको थिएँ अनि आई एभ्री टाइम search out है एभ्री टाइम त्यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइनको इन्कम अपर्च्युनिटी सम्बन्धी इन्कम अप्सन सम्बन्धी मैले चाहिँ सर्च आउट गर्दै गर्दै गर्दै चाहिँ बस् बस्ने गर्दथेँ र मैले जब सर्च गर्दै गर्दै गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ मैले मसँग कुनै कम्प्युटर स्किल्स मसँग कुनै टेक्निकल स्किल्स थिएन र बिफोर थ्री इयर्स अगो यानि कि सिन्स टु थाउजन्ड एटिनबाट as a full-time online worker as a full-time online marketer को रूपमा काम गर्ने मैले चाहिँ डिसिजन लिएँ right? Before three years ago, I entered into the online space without any technical skills. मैले भनिहालेँ म कुनै कम्प्युटर पढेको व्यक्ति थिइनँ मान्छे थिइनँ right without any com communication skills presentation skills यहाँ न त मसँग कम्युनिकेट गर्ने मसँग स्किल्स थियो न त प्रेजेन्टेसन स्किल्स दिने थियो right I was really introvert still पनि म मसँग कतिपय भएको कुराहरू मैले सेयर गर्दिनँ आउट अफ फ्लो गर्दिनँ right so without any communication skills without any धेरै प्रेजेन्टेसन स्किल्समा चाहिँ यो स्पेसमा चाहिँ जम्प गरेको थिएँ and without marketing and without selling skills तपाईँको चाहिँ न त कुनै मार्केटिङको चाहिँ आइडिया थियो न त कुनै मार्केटिङको चाहिँ ट्याक्टिक्स थियो स्ट्राटेजी थियो प्लान थियो विदाउट सेल्स भनेको के हो सेल्स क्लोजिङ के हो सेल्स प्रोसेस भनेको के हो सेल्स प्रोफेसन भनेको के हो केही पनि थाहा थिएन बट आई really डिसाइड कि I really want to do something in online business. With one lakh debt साथ आई इन्भेस्टेड अनलाइन कोर्स र one lakh debt loan liera maile chai yo business man, jump gareko the before 3 years ago at the beginning phase i was learning right i was learning at the beginning phase right and eh, bistari uh, bistari i develop my technical skills i develop my leadership skills i develop my communication skills i develop my marketing skills bistari bistari i develop closing skills presentation skills content writing and designing skills and i became what I am today right आज म छु त्यसैले त म आज भएको छु यस यु कुड बी तपाईँ नाइन टु फाइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने you could be as a part time online business गरेर तपाईँ एज अ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने you could be as a part time online business सिकेर तपाईँ कुनै ब्याङ्कर अथवा तपाईँ कुनै टिचर तपाईँ अथवा कुनै एउटा चाहिँ काउन्सिलर एज अ तपाईँ कुनै चाहिँ प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ भने गेमर हुनुहुन्छ भने युट्युबर हुनुहुन्छ भने कुनै सोसल मिडिया डिजिटल मार्केटर अथवा चाहिँ कुनै प्लेटफर्म्समा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यु कुड बी र तपाईँ पनि एज अ पार्ट टाइम सिकेर तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ right so giving trainings to students बिस्तारै बिस्तारै when I develop my everything right And I started to give training my students, right? I invested 50,000, 1 lakh above coaching, let's say books or invest right? I really love to read books like uh, अघि मैले जुन जुन बुक्सहरू देखाएँ त्योभन्दा बढी बुक्सहरू definitely I have today right I really love to books right so and I invested यो मैले पछि अब at the beginning phase I started यो थर्टी थाउजन्डको चाहिँ अनलाइन कोर्सबाट चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइन बिजनेस सुरु गरेको थिएँ which is Vertex training right यो एउटा अमेरिकन बेस कम्पनी छ राइट यो ट्रेनिङबाट मैले चाहिँ सुरु गरेको थिएँ राइट एन्ड देन आफ्टर बिस्तारै बिस्तारै यहाँ विभिन्न अनलाइनको चाहिँ कुराहरू मैले सिकिसके पछाडि I develop myself I upgraded myself right यो सबै कुराहरू सिकिसके पछाडि थर्टी फाइभबाट मैले चाहिँ पछि जम्प गरेँ वान लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डमा मोर देन मैले आज यो थ्री इयर्सको पिरियडमा फाइभ लाख एभब चाहिँ आफ्नो सेल्फ डेभलपको लागि मैले एक्सपेन्स गरिसकेको छु आई रियली रिकमेन्ड आज तपाईँ साँच्चै नै म तपाईँलाई पनि भन्छु तपाईँले आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि तपाईँ इन्भेस्ट गर्न नचुक्नुहोस् तपाईँ अहिले लोनमै जानुहोस् आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहोस् तपाईँले साँच्चै नै तपाईँलाई मिलियन बिलियनको रेन्जमा तपाईँलाई रिटर्नमा प्रफिट आउनेछ साँच्चै नै तपाईँले सेल्फ आफ्नो लागि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिने कुरामा राइट प्लेटफर्ममा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने right so I invested myself more than तपाईँको चाहिँ five lakh within three years त्यो कारणले आज what I am today right so मैले यहाँबाट यसरी चाहिँ सुरु गरेँ र आज मैले चाहिँ यो काम गर्दैछु right those are my mentors Grant Cardone मैले सानो सानो ट्रेनिङ्सहरू मैले चाहिँ विभिन्न वेबिनार्सहरू लिइराखेको हुन्छु amazing life changer game changer gurus guru for me right he is the great mentor for me mister Grant Cardone doctor Vivek Bindra last time केही यो लकडाउनको समय भने मैले चाहिँ वान लाख सिक्सटी एट थाउजन्डको चाहिँ everything about entrepreneurship. My let course access career. Still, I am doing that course, right? I really he is the great and great mentors all time, right? Dr. Vivek Bindra. Mister Tai Lopez is the great mentors rags to riches लगभग मेरो स्टोरी जस्तै लाग्छ राइट वा चाहिँ टु थाउजन्ड टूतिर चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काउच कोर्टतिर चाहिँ सुतेर हेर्ने हि इज अहिले वर्ल्डको top social media influencer right mister Tai Lopez Sonu Sharma Dan Lok great mentors right यो those are they my gurus मेरो लागि यो मेरो लागि चाहिँ गुरुहरू हुन् राइट उहाँहरूबाट धेरै नै कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सिकेको छु presentation skills leadership skills technical skills right everything मैले चाहिँ उहाँहरूबाट सिक्न अवसर पाएको छु closing skills communication skills right amount a bunch of bunch of training उहाँबाट चाहिँ लिने मैले चाहिँ अवसर मलाई चाहिँ मिलेको छ right they are the great mentors right I attend seminars यो टु थाउजन्ड एटिनतिर मैले चाहिँ टु थाउजन्ड एटिनमा मैले चाहिँ काठमाडौँको युथ कन्क्लेभमा मैले एटेन्ड गरेको सेमिनार्स हो पोखराको एन्टरप्रेन्यरसिप वर्कसप मैले एटेन्ड गरेको यो चाहिँ हो र फाइभ डेजको वर्कसप ट्रेनिङ मैले एटेन्ड गरेको थिएँ र बुट क्याम्प मैले पोखरामा एटेन्ड गरेको थिएँ कन्क्लेभ युथ कन्क्लेभ मैले राइट राइट टु थाउजन्ड नाइन्टिनको मैले एटेन्ड गरेको थिएँ र यसरी मैले चाहिँ सिक्दै सिक्दै सिक्दै सिक्दै आई स्टार्टेड एकदमै जेरो लेभलबाट and then I started to well make money right आज मैले ओभर वान करोड अब टर्न ओभर गरिसकेको छु just doing work from home right just using laptop and internet just freedom business गरेर एभभ थ्री एभभ वान करोडको थ्री इयर इयर्समा टर्नओभर मैले चाहिँ जेनेरेट गरिसकेको छु र I still teaching so much मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले यो इन्कम जेनेरेट गरिराखेका छन् not only myself right I started धेरै अगाडिको यो स्क्रिनसट म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु राइट यो योन प्लेटफर्मबाट I make so much well money right यस्तो यो टाइपको मैले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेको थिएँ टु थाउजन्ड नाइन्टिन एटिनतिर चाहिँ right I receive bunch of monies right here right life changing movies if you can catch me if you can satsai you entrepreneurship the wolf of wall street your movie le satsai nai chai mero euta as a sales professor coach chai euta chai तागत पावर के हुन्छ यो मुभीले मलाई सिकायो definitely I really recommend this movie first come साँच्चै नै यो मुभी फोकस कस्तो हुनुपर्छ राइट एउटा एन्टरप्रेन्यरसिप भइसके पछाडि फोकस कस्तो हुनुपर्छ यो मुभीले साँच्चै नै मेरो पनि लाइफमा ठुलो इम्प्याक्ट पार्यो र फर्स्ट इन्टरभ्यू मैले चाहिँ बाह्रै एफएममा चाहिँ फर्स्ट इन्टरभ्यूको लागि मलाई चाहिँ बोलाएको थियो र I give my interview first interview here and second interview मैले अन्नपूर्ण एफएममा मैले दिएको थिएँ थर्ड इन्टरभ्यू मैले चाहिँ बिग एफएममा दिएको थिएँ र spending travelling with my affiliate students यो बुटोलमा हामीले अमेजिङ सेसन लगभग फोर फाइभ डेज हामीले स्पेन्ड गऱ्यौँ अमेजिङ चाहिँ एउटा चाहिँ भ्लग भ्लग पनि छ मेरो राइट यो अमेजिङ सेसन हामीले चाहिँ स्पेन्ड गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी मिलेको right those are my students attend seminars बोटलमा हामीले चाहिँ सेमिनार्सहरू एटेन्ड गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ आफूलाई डेभलप गर्दै गर्दै गर्दै चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई इम्प्रुभ गरेँ र यो कुरा तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ वाट आई डिड मैले जे प्रोसेस अप्नाएँ तपाईँले पनि त्यही कुरा तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा we learn Simon John dot com with great tech and sales professor team right twenty ट्वेन्टीमा हामीले चाहिँ मैले अघि पनि भने नेपालीहरूलाई नेपाली भाषामा नै लर्निङ प्लेटफर्म वर्किङ प्लेटफर्म र launching platform without any cost कुनै पनि आइडियाज छ कन्सेप्ट छ कुनै पनि प्रोफेसनमा काम गरिराखेको छ भने साइमोन जोन डट कममा आएर लन्च गर्न सक्नुहुन्छ सिक्न सक्नुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ that's why we learn Simon John dot कमलाई ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा हामीले लन्च गऱ्यौँ हामीले त्योभन्दा अगाडि बाहिरको कम्पनीमा हामीले काम गर्दै थियौँ र बाहिरको कम्पनीमा धेरै एडभान्स र धेरै हाई लेभलको ट्रेनिङहरू इन्भल्भ हुने भएकोले चाहिँ हामीले नेपाली भाषामा चाहिँ यो ट्रेनिङ हामीले लन्च गरेका हौँ र विथ टिम कोलाबोरेसन हामीले टिम कोलाबोरेसन हेर्न सक्छौँ टिम कोलाबोरेसनको साथ हामीले चाहिँ यो साइबरजोन लन्च गरेका छौँ राइट यो डिजिटल एजेन्सीसँग र टुडे मैले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ लाइफ जिउन पाएको छु राइट हिजो म को थिएँ हिजो तिन वर्ष अगाडि म को थिएँ र आज म को छु राइट मैले चाहिँ साँच्चै नै लाइफ एउटा फ्रिडम लाइफ जिउन पाएको छु आफूले मनपर्ने समयमा काम गर्ने आफूले मनपर्ने ठाउँबाट काम गर्ने आफूले चाहेको समयमा काम गर्ने त्यो अपर्च्युनिटी मलाई मिलेको छ फ्रिडम लाइफ मिलेको छ right I travelling sometimes I travelling sometimes I sometimes visiting गरिराखेको हुन्छ टुर्स गरिराखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ यो टाइपको एउटा चाहिँ लाइफ जिउने अवसर मलाई मिलेको छ समटाइम्स आई स्पिकिङ एट स्टेजहरूमा राइट त्यसरी चाहिँ फ्रिडम लाइफ जिउने अवसर मलाई मिलेको छ र यस डेफिनेटली तपाईँले पनि यो लाइफ जिउन सक्नुहुन्छ यो मैले जुन प्रोसेस मेरो स्टेप्स मात्र तपाईँले फलो गर्नुभयो भने पनि तपाईँले साँच्चै नै आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हिजो कुनै एउटा क्याफेको मफ लाउने मान्छे हिजो कुनै एउटा क्याफेको चाहिँ स्विप गर्ने मान्छे हिजो कुनै एउटा चाहिँ डिसवास गर्ने मान्छेले आज तिन वर्षमा फ्रिडम लाइफ जिउन सक्छ भने why you can definitely you can you can तपाईँ सक्नुहुन्छ हिजो स्विप स्विपरले आज आज मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा स्टेजमा गएर स्पिच दिन सक्नु सक्छ भने वाइ यु खान तपाईँले किन सक्नु न सक्नुहुन्छ yes if I can do you can do म सक्छु भने तपाईँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो यति मात्रमा म रोकिनँ जब मैले आफ्नो करियर टु थाउजन्ड एटिनबाट फुल टाइम अनलाइन मार्केटिङको रूपमा काम गरिसके पछाडि टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा पोखरा जब्स मैले स्टार्ट गरेँ right I purchase this company right पोखरामा हुनुहुन्छ भने हामीले डेफिनेटली लोकल कम्पनीहरूलाई लोकल कम्पनीमा जाने एज अ चाहिँ जब होल्डरको रूपमा जाने अपर्च्युनिटी पनि मिल्छ सँगसँगै एज अ बिजनेस ओनर पोखरामा हुनुहुन्छ भने त्यो कम्पनीहरूलाई हामी स्टाफ प्रोभाइड गर्ने काम पनि गर्छौँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा मैले यो पर्चेस गरेको कम्पनी हो फर्स्ट पर्चेस गरेको कम्पनी हो जब मेरो चाहिँ अनलाइन करियर जब मेरो चाहिँ एफिलिएट बिजनेस सेल्फ कन्सल्टिङ बिजनेसमा सक्सेस भइसके पछाडिको पहिलो कम्पनी हो पोखरा जब्स आई स्टार्टेड र they are my teams right you can save here. i mean Charles and Asom, they are working very well right and then Yosa, right, Pokhara jobs. And then 2020, ma, we started real estate as a म फ्युचरमा big real estate definitely I work in also real estate र हाम्रो टिम छ र हामीले रियल इस्टेटमा पनि काम गरिराखेका छौँ राइट रिक्रुटिङ सँगसँगै हामीले रियल इस्टेटमा पनि काम गरिराखेका छौँ ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा रियल इस्टेट पनि हामीले चाहिँ रन गरिराखेका छौँ यु क्यान सी प्रोफाइल खरिद बिक्री तपाईँले सर्च आउट गर्न सक्नुहुन्छ right they are my teams उहाँहरू मेरो टिम्स हुनुहुन्छ राइट वान अफ उहाँ um, एकदमै एक्सपिरियन्स व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र they are all my teams right you can say र ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा हामीले चाहिँ यो लन्च गऱ्यौँ र ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा and also we started Simon John ecom Simon ecom right यो चाहिँ स्पेसियल स्पेसिफिक निचमा रिलेटेड छ राइट तपाईँको चाहिँ मोस्टली यो चाहिँ हामीसँग कनेक्ट बनु हुनुभएका विभिन्न बाइक्सहरू तपाईँको स्ट्यान्ड्सहरू ल्यापटप्सहरू राइट एयरफोन्सहरू यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ स्पेसिफिक निस बनाएर चाहिँ साइमोन इकम हामीले डिजाइन गरेका छौँ they are they teams us right and also twenty ट्वेन्टीमा मैले स्टार्ट गरेको कम्पनी हो सो यो डिजिटल एजेन्सी राइट सो कम्पनीहरूको मार्केटिङ गर्नका लागि कम्पनीहरूको विभिन्न फोटोग्राफी कम्पनीहरूको वेब डिजाइन गर्नका लागि कम्पनीहरूको सोसल मिडिया अथवा डिजिटल मार्केटिङ गर्नका लागि हामीले लन्च गरेको चाहिँ सोय डिजिटल एजेन्सी हो राइट यो कम्पनीहरूको आफ्नो आफ्नै उद्देश्य र आफ्नो आफ्नै चाहिँ वर्किङ स्पेसहरू आफ्नो आफ्नै कामहरू छ आफ्नो आफ्नै भिजन र आफ्नो आफ्नै मिसन छ राइट मैले भन्न खोजेको के हो भने यो कम्पनी चाहिँ आई स्टार्टेड जब चाहिँ मेरो अनलाइन करियर स्टार्ट गरिसके पछाडि चाहिँ लन्च गरेको कम्पनी हो उनीहरूले आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा काम गरेका गर्दैछौँ right they are the teams right so यो digital agency right you can see right and then also twenty twenty वानमा चाहिँ मैले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस स्टार्ट गरेको छु right Vestige business we are running also vegetarian business they are the my gurus my mentors right you is a reminder love book almost five ways for income income ceremony generate curriculum even my lay stock my for my lecular I also work in a stock market right 2018 bar right so my company startup gareko companies or you companies are one money my let's say run guard mostly the big huge लेभलमा चाहिँ साइमोन जोन डट कमलाई हामी लाँदैछौँ सो अब म तपाईँहरूलाई फर्स्टमा यो त भयो मेरो स्टोरी राइट एउटा चाहिँ थ्री इयर्समा कसरी मान्छेले आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ एउटा जेरो लेभलबाट एउटा स्विपरबाट एउटा नाइन टु फाइभ जब होल्डरबाट एज कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसर बन्न सक्छ मैले आफ्नो स्टोरी तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ राइट अब म तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्टली म कसरी बने तपाईँहरूले यो बिजनेस सिस्टम बुझेर तपाईँहरू जानुभयो भने साँच्चै तपाईँहरूको लागि पनि एउटा changing life changing opportunity life changing एउटा चाहिँ बिजनेस हुन्छ वास्तविक कुरा वास्तविक सिक्रेट म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउनु गइराखेको छु राइट वान डे तपाईँले मलाई रिमेम्बर गर्नुहुन्छ साँच्चै नै यो कुरा तपाईँ सिकेर जानुभयो भने राइट एफिलिएट बिजनेस भनेको के हो त right? Affiliate business is the business so I really love. It is the powerful business, guys. साँच्चै नै यो पावरफुल बिजनेस छ एफिलिएट बिजनेस एफिलिएट बिजनेसमा फर्स्ट भनेको कम्पनी हुन्छ सेकेन्ड भनेको प्रडक्ट र सर्भिस हुन्छ राइट प्रडक्ट र सर्भिसमा पनि प्रडक्ट पनि टु क्याटेगोरीको हुन्छ एउटा फिजिकल प्रडक्ट हुन्छ एउटा डिजिटल प्रडक्ट हुन्छ र मोस्टली फिजिकल प्रडक्ट र डिजिटल प्रडक्टभित्र के डिफ्रेन्सेस हुन्छ त यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई दिएको छु राइट यो विषयमा तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली म तपाईँहरूलाई अझ मोर डिटेल्समा तपाईँहरूलाई दिन सक्छु फर इक्जाम्पल तपाईँ फिजिकल प्रडक्ट र डिजिटल प्रडक्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फिजिकल प्रडक्टमाथि तपाईँले एफिलेट बिजनेस गर्नुभयो भने unit land construction building unit more staff right तपाईँलाई धेरै डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्जेक्सन कस्टहरू लाग्छ तपाईँलाई फिक्स टाइममा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ फिक्स लोकेसनमा हुन्छ तपाईँले हाई रिस्क तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ टाइम टु टाइम तपाईँको प्रडक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै लो मार्जिन हुन्छ एकदमै लो कमिसन हुन्छ डिजि फिजिकल प्रडक्टमा तपाईँले काम गर्दा तर डिजिटल प्रडक्टमा तपाईँले काम गर्दा मोर कमिसन हुन्छ you don't need location you don't need more staff you don't need deliver you don't need transport portation you don't need fix time you don't need fix location you have very low risk तपाईँलाई एकदमै कम रिस्क हुन्छ तपाईँले डिजिटल प्रडक्टमा फाइदा छ नि वान टाइम तपाईँले क्रिएट गरिसके पछाडि हजारौँ पल्ट लाखौँ पल्ट त्यसलाई चाहिँ रिसेल गर्न पाउने अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ यसमा हाई मार्जिन हुन्छ तपाईँको एकदमै हाई मार्जिन हुन्छ र म यहाँ तपाईँलाई एज एज अ तपाईँ मनी मेकरको रूपमा एज अ तपाईँ पैसा नै कमाउनुहुन्छ भने फिजिकल प्रडक्ट र डिजिटल प्रडक्ट सेल गर्दा डिफरेन्स के हुन्छ त एज अ फिजिकल प्रडक्ट भनौँ लेट सपोज कुनै एउटा तपाईँ ल्यापटपलाई बजारमा पिक गर्नुहुन्छ त्यो ल्यापटपलाई तपाईँले सेल गर्नुभयो भने म्याक्सिमम् तपाईँले चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट तपाईँले चाहिँ मार्जिन पाउनुहुन्छ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट तपाईँले पाउनु भनेको ओन्ली अराउन्ड सिक्स थाउजन्ड हेर्नुहोस् तर तपाईँले कुनै एउटा डिजिटल प्रडक्ट थर्टी थाउजन्डको तपाईँले चुज गर्नुभयो र समथिङ कुनै कोर्स भयो समथिङ कुनै सफ्टवेयर कुनै एप्स भयो तपाईँले चाहिँ लिनुभयो र तपाईँले त्यो एप सफ्टवेयर कोर्सलाई तपाईँले रिसेल गर्नुभयो मोर देन वान हन्ड्रेड तपाईँको चाहिँ एटी सेभेन्टी नाइन्टी पर्सेन्ट तपाईँलाई चाहिँ कमिसन मिलेको हुन्छ मिन्स थर्टी थाउजन्ड सेल गर्दा तपाईँलाई नर्मली ट्वेन्टी फाइभदेखि ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी सेभेनको रेन्जमा तपाईँलाई कमिसन मिलिरहेको हुन्छ right so this is the huge difference right physical product र डिजिटल प्रडक्टको यो ह्युज डिफरेन्स छ तपाईँले यो डिफरेन्सलाई एकदमै बुझेर बढ्नु भने साँच्चै नै यु मेक अ अफ भने र one question for you which product do you like दिनुहोस् तपाईँलाई कुन प्रडक्ट एकदमै बढी मन पर्यो कुन प्रडक्ट तपाईँलाई मन पर्यो I choose digital product and I work on digital product मैले डिजिटल प्रडक्ट चुज गर्छु र डिजिटल प्रडक्टमा काम गर्छु र डिजिटल प्रडक्टमा काम गरेको हुनाले I will upgrade myself so fast तपाईँहरूलाई पनि म यही सजेस्ट गर्छु राइट र एकर्डिङ टु प्रडक्ट प्रडक्टमा पनि टु क्याटेगोरीको हुन्छ तपाईँ लो टिकटमा जाने कि हाई टिकटमा जाने right I really recommend high टिकटमा हाई टिकट र लो टिकटमा चाहिँ के डिफ्रेन्स हुन्छ म तपाईँहरूलाई यहाँ थोरै डिफ्रेन्स भनिहाल्छु राइट हाई टिकट भनेको चाहिँ जुन प्रडक्ट तपाईँले पर क्लोज फिफ्टिन थाउजन्डको अमाउन्ट रिसिभ गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हाई टिकट भनियो राइट लो टिकेट भनेको चाहिँ बिलो फिफ्टिन थाउजन्डको प्रडक्टलाई चाहिँ लो टिकेट भनिन्छ if you close one hundred client fifteen के साइज प्रडक्ट तपाईँले क्लोज गर्नुभयो राइट पन्ध्र हजार पर्ने वान हन्ड्रेड क्लाइन्टलाई तपाईँले क्लोज गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ कति रेभेन्यू जेनेरेट भयो वान लाख फिफ्टी थाउजन्ड तपाईँले इफ यु क्लोज तपाईँको चाहिँ टिकट साइज टु थाउजन्डको छ भने तपाईँले वान हन्ड्रेड क्लाइन्टलाई क्लोज गर्दा तपाईँको चाहिँ कति भयो टु लाख राइट या वान लाख फिफ्टिन होइन यो फिफ्टिन लाख हो यो टु लाख हो हेर्नुहोस् त वान हन्ड्रेड क्लाइन्टबाट तपाईँले फिफ्टिन लाख पनि अमाउन्ट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ वान हन्ड्रेड क्लाइन्टबाट तपाईँले ओन्ली टु लाख पनि अमाउन्ट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ right which one you choose definitely I choose high ticket किनभने सेम क्लाइन्टलाई तपाईँले अब ह्यान्डल गर्ने विषयमा तपाईँले वान हन्ड्रेड क्लाइन्टलाई ह्यान्डल गर्न सहज हुन्छ कि वान तपाईँले वान हन्ड्रेड क्लाइन्टलाई ह्यान्डल गर्न सहज हुन्छ कि तपाईँले ट्वेन्टी क्लाइन्टलाई ह्यान्डल गर्न सहज हुन्छ राइट तपाईँले फिफ्टिन केको त ट्वेन्टी क्लाइन्टलाई मात्र ह्यान्डल गर्नुभयो भने पनि त्यो लाख त इन्कम जेनेरेट गर्नुभयो नि राइट उत्तिकै सपोर्ट जान्छ उत्तिकै टेक्निकल सपोर्ट जान्छ उत्तिकै तपाईँले चाहिँ लाइफ सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा यो क्लोज फिफ्टी के को साइज तपाईँ फिफ्टी थाउजन्डको चाहिँ तपाईँले टिकट साइज तपाईँले क्लोज गर्नुभयो भने almost you make fifty lakh over तपाईँले कमाउनुहुन्छ राइट ए ए साइज तपाईँले चाहिँ टु हन्ड्रेडको भयो भने ओन्ली टु लाख कमाउनुहुन्छ सो तपाईँ कुनमा जाने right I really suggest to go high ticket, high ticket product, right? र तपाईँ लो टिकट सानो सानोमा जानुभन्दा चाहिँ हाई टिकटमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु र high ticket closing is the best and kings of तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राजाले गर्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि यो प्लेटफर्म हो सो त्यो कारणले गर्दा हाई टिकट र लो टिकट टु क्याटेगोरीको हुन्छ राइट सो यो हुन्छ र why Microsoft is long and riches company in the world जुन चाहिँ संसारको माइक्रोसफ्ट टु थाउजन्ड एटिनसम्म लगातार अठार उन्नाइस वर्ष चाहिँ लगातार रिच कम्पनीको नाममा आफूलाई लिस्टेड गर्यो संसारभरिमा किन they work on digital product they work on high ticket product right संसारमा राइट सो त्यो कारणले गर्दा बिकज त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ मनन गर्न रियलाइज गर्न आवश्यक छ because they work on digital product उनीहरूले डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गरे राइट सो अब प्रडक्टको विषयमा तपाईँले हल्का बुझ्नुभयो राइट योभन्दा बढी तपाईँले कोर्समा स्टेप बाई स्टेप प्रडक्ट प्राइसिङको विषयमा प्रडक्ट लन्चिङको विषयमा प्रडक्टको मार्केटिङको विषयमा हामी कोर्समा पढ्छौँ राइट अबसम्म हामी एफिलेट मार्केटिङको थर्ड स्टेप्स हो डिजिटल मार्केटिङ यानि कि मार्केटिङ मात्र भनौँ अझ डिजिटल मार्केटिङ भनेको छुट्टै च्याप्टर हो मार्केटिङ भनेको छुट्टै च्याप्टर हो राइट सो मार्केटिङमा पनि टु क्याटेगोरीको मार्केटिङ्सहरू संसारमा हुने गर्दछन् राइट वर्ल्डमा चाहिँ टु क्याटेगोरीको मार्केटिङ्सहरू हुने गर्दछन् एउटा भनेको चाहिँ फिजिकल मार्केटिङ अर्को भनेको चाहिँ digital marketing right physical or traditional marketing digital or modern marketing physical marketing र डिजिटल ट्रेडिसनल मार्केटिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि माउथ टु माउथ तपाईँले गर्नुहुन्छ पेयर टु पेयर साथी टु साथी गर्नुहुन्छ टिभीमा रे एड दिनुहुन्छ रेडियोमा एड दिनुहुन्छ तपाईँले न्युज पेपरमा दिनुहुन्छ पम्प्लेट्समा दिनुहुन्छ यो के हो त भन्दाखेरि फिजिकल मार्केटिङ हो तर तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ के हो भनेको भने तपाईँले इन्स्टाग्राममा दिनुहुन्छ एड तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा आफ्नो कम्पनीलाई प्रडक्टलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ तपाईँले ट्विटरमा तपाईँले प्रमोट गर्नुहुन्छ लिङ्कडिनमा प्रमोट गर्नुहुन्छ ब्लग पोस्ट गर्नुहुन्छ वेबसाइटमा गर्नुहुन्छ टिकटकमा गर्नुहुन्छ गुगलमा गर्नुहुन्छ रेडिटमा गर्नुहुन्छ वाट्सएपमा गर्नुहुन्छ that's are the digital marketing they all are the platforms of digital marketing. You say digital marketing platform. So two currently got the difference of you a huge difference. you say multiple as a booze on a Samsung first map. Right? Number one money was saying physical or traditional marketing, but you can't target. Second money was saying you can target in digital marketing तपाईँले चाहिँ लोकेसन टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न फिजिकल मार्केटिङमा तपाईँले चाहिँ प्रोफेसनलाई टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न जेन्डरलाई टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न एजलाई टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न इन्ट्रेस्टलाई तपाईँले टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न यो टार्गेट गर्न नपाइसके पछाडि तपाईँले मार्केटिङ गर्नुको कुनै अर्थ छैन हेर्नुहोस् राइट कुनै अर्थ छैन waste of money waste of तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ बजेट राइट तर डिजिटल मार्केटिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि you can target location you can target profession you can target dear genders तपाईँको कतिदेखि कति एजलाई गर्ने कतिदेखि कुन कुन क्याटेगोरीलाई गर्ने कुन कुन प्रोफेसनलाई गर्ने कहाँ कहाँ गर्ने नेपालको कहाँ कुन कुन जिल्लामा गर्ने अथवा नेपालभन्दा बाहिर कुन कुन कन्ट्रीमा गर्ने you can target the location यो कुराहरू राइट सो डिफ्रेन्स राइट अनि थर्ड भनेको चाहिँ नट फ्लेक्सिबल ट्रेडिसनल मार्केटिङ अथवा चाहिँ फिजिकल मार्केटिङ फ्लेक्सिबल हुँदैन किनभने तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ राइट तपाईँले कुनै एउटा एड बनाउनुहुन्छ ब्यानर बनाउनुहुन्छ कुनै एउटा भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै न्यु न्युज पेपरमा सपोज मानौ कुनै ब्यानर छाप्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कुनै रेडियो टेलिभिजनमा तपाईँले कुनै भिडियो बनाउनुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई प्रम्पली चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न चेन्ज प्रम्पली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न द्याट मिन्स नट फ्लेक्सिबल तर तपाईँले कुनै फेसबुकमा रहेको तपाईँले चाहिँ आर्टलाई तपाईँले कुनै कन्टेन्ट मिलेन कुनै डिजाइनमा मिलेन कुनै भिडियो एडिट मिलेन कुनै कुनै पनि कुरा मिलेन मार्केटिङ बजेट एक्सपेन्स बढी भइरहेको छ तपाईँले चाहिँ प्रम्पली चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने you can change that right this is the big huge benefits of digital marketing right so अर्को फोर्थ भनेको चाहिँ इटेक हाई कस्ट यसमा हाई कस्ट लाग्छ एकदमै सामान्य लोकल पत्रिकामा तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ गर्नुभयो भने अब फाइभ हन्ड्रेडदेखि one thousand five thousand ten thousand twenty thousand यसरी चाहिँ पढ्न जान्छ त्यो पनि एक दिन तपाईँको चाहिँ रिलिज हुन्छ तर you can do marketing in cheap कस्टमा तपाईँले वान डलर भनेको वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ अराउन्डकोदेखि तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि टार्गेट गरेर यो कुराहरूलाई टार्गेट गरेर तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न पाउनुहुन्छ र फोर्थ फिफ्थ भनेको चाहिँ you can't bring fast and high quality traffic in physical र ट्रेडिसनल मार्केटिङमा भने डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले चाहेको जस्तो क्वालिटी ट्राफिक तपाईँले जस्तो चाहियो जति चाहियो त्यति नै तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ ओभर थाउजन्ड्स अफ थाउजन्ड्स क्लाइन्ट्सहरू तपाईँले जति चाहनुहुन्छ तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ digital marketing right ten thousand fifteen thousand twenty one lakh two lakh five lakh कति चाहनुहुन्छ तपाईँले मजाले टार्गेट गरेर चाहिँ फिजिकल मार्केटिङमा तपाईँ नो डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ right so you can generate traffic almost whatever you want right thousand cross lakh if you want to right त्यो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ एउटा चाहिँ बेस्ट पार्ट हो duties of digital marketer marketer हामीले चाहिँ च्याप्टरमा हाम्रो क्लासमा पढ्नेछौँ बृहत रूपमा राइट हाई कोर्समा एउटा लेभलमा हामी पढ्नेछौँ जब तपाईँहरूले राइट एक्सन चाल्नुहुन्छ right types of digital marketing also there are two types of digital marketing एउटा फ्री मार्केटिङ एउटा पेड मार्केटिङ फ्री मार्केटिङ भनेको inviting commenting messaging content writing engaging web visiting blog writing video making यो टाइपको चाहिँ फ्री फ्री मार्केटिङ हो भने तपाईँको पेड मार्केटिङ हुन्छ content writing publishing designing payment tool setup payment tools creating ads यो अल यो टाइप्सको लागि चाहिँ केमा पर्छ त भन्दाखेरि पेड मार्केटिङमा पर्छ यो तपाईँहरूले साइमोन जोन डट कममा हाम्रो स्टेप बाई स्टेप छ right? Definitely, you can read out here, right? And the finally, our fourth process was on. So, you suppose say, like best opportunity is how on the Heri, you kune. तपाईं त self business consultant as a self business consultant साइमोनचोन.com मा काम गर्न चाहनुहुन्छ तर त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङको ट्रेनिङ पनि फ्रीमा चाहिँ मिल्छ त्यो चाहिँ huge advantage. हो हाम्रो right. So you. Marketing training पाउनुहुन्छ तपाईँले नेक्स्ट भनेको चाहिँ sales process right sales process तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप हाम्रो sales process Simon John dot कममा लन्च भइसकेको छ राइट फर्स्ट भनेको सेल्स बुझ्न आवश्यक छ हेर्नुहोस् तपाईँहरू स्टार्टअप हुनुहुन्छ भर्खर आफ्नो बिजनेस गर्न खोजिराख्नु भएको छ अथवा बिजनेस गरिराख्नु भएको छ भने पनि म तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु कि साइमोन जोन डट कमको सेल्स ट्रेनिङ तपाईँले वन्स वान टाइम तपाईँले चाहिँ एक्सेस गरेर तपाईँले सेल्स ट्रेनिङ लिनुहोस् आफ्नो स्टाफलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो टिमलाई तपाईँले सेल्स ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नुहोस् right sales is the oxygen of any business कुनै पनि बिजनेसको अक्सिजन हो सेल्स जसरी हामी ह्युमन हामीलाई चाहिन्छ अक्सिजन त्यस्तै बिजनेस सर्भाइभ हुनलाई चाहिँ सेल्स चाहिन्छ sales is everything sales is everything for business sales नै सबै कुरा हो एउटा बिजनेसको लागि तपाईँले बिजनेस खोल्नुहुन्छ डेफिनेटली तपाईँ लसमा जानु जान्छु भनेर त तपाईँले बिजनेस गर्नुहुन्न डेफिनेटली पैसा कमाउँछु मोर प्रफिट गर्छु मोर रेभेन्यू जेनेरेट गर्छु भनेर नि तपाईँले बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ त तपाईँलाई चाहिन्छ सेल्फ ट्रेनिङ सेलिङ स्किल्स तपाईँलाई चाहिन्छ step by step sales process तपाईँलाई थाहा हुन आवश्यक छ right so sales is the number one profession of the world I really love right sales नै यस्तो प्रोफेसन हो तपाईँ जति पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ जुन टाइममा तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ त्यही नै समयमा त्यति नै पैसा तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ सेल्स प्रोसेसनमा so that's why sales is the number one profession of the world Robert कियोसाकीले त भनेको छ सेल्स यस्तो इन्डस्ट्री हो यसमा तपाईँले तपाईँलाई आफ्नो बोसले चेक काटेर दिने होइन तपाईँले आफ्नो चेक डिसाइड गर्ने हो म कति चाहन्छु यो डेटभित्र यो महिनाभित्र यो फाइभ महिनाभित्र यो इयरभित्र कति पैसा चाहन चाहन्छु आफ्नो चेक आफूले डिसाइड गर्ने प्रोफेसन हो sales profession so sales is the foundation of any business right sales नै यस्तो फाउन्डेसन हो सेल्स नै यस्तो फाउन्डेसन हो कुनै पनि बिजनेसको जब बस्नका लागि एउटा टिम बिल्ड हुनका लागि एउटा ठुलो एम्पायर खडा गर्नका लागि sales is the most and most and most important part of your business and the foundation of your business. So closers are king जसले बेच्न सक्छ ऊ त संसारको राजा हो so closers are king so त्यो कारणले गर्दा सेल्स भनेको के हो त सेल्स भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो सेल्स भनेको चाहिँ एउटा कला हो आर्ट हो when you are in sales तपाईँले साँच्चै नै अमेजिङ कुरा फिल गर्नुहुन्छ sales is beautiful game sales यस्तो ब्युटिफुल गेम हो राइट सो यो कुरा तपाईँले सिक्नुहुन्छ एज बेसी यानि कि तपाईँ self business consultant as a Simon John dot com प्लेटफर्ममा तपाईँ बनिसके पछाडि संसारको महान व्यक्तिहरू great salesman like Elon Musk Jeff Bezos Gandhi Bill Gates Nelson Mandela Martin Luther King, they are the great sales profession. हेर्नु संसारको टप लिडर्सहरू उनीहरूले चाहिँ आफ्नो करियर सेल्स प्रोफेसरबाट उनीहरूले सुरु गरेका छन् मेरो पनि सेल्स प्रोफेसरबाट सुरु भएको यो सबै एचिभ गर्नुमा सेल्स प्लेटफर्मलाई प्रति म एकदमै धन्यवादी छु र I really something more want to do in sales profession र म केही कुरा अझ म एचिभ गर्न चाहन्छु सो उनीहरू यो व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा सेल्स प्रोफेसरबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएको बिल गेट्स फेजोस कुनै एउटा ठाउँबाट सुरु गरेको थिएँ इलन मस्क राइट एउटा गेम बेचेर आफ्नो करियर सुरु गरेको थिएँ मे Gandhi Nelson Mandela they are closing thousand hundred अलर्ड्स अफ पिपल राइट उनीहरूले आफ्नो नेसनमा भएको आफ्नो नेसनमा भएको जनताहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरिराखेका हुन्छन् उनीहरू ग्रेट क्लोजर्सहरू right so sales basic process के हुन्छ त म तपाईँहरूलाई यहाँ केही बेसिक प्रोसेसहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु when you generate traffic right तपाईँहरूले यहाँ च्याप्टर पढ्नुहुन्छ जब तपाईँ इन्टर हुनुहुन्छ एसबिसीमा तपाईँहरूले ट्राफिकको भन्ने विषयमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ राइट ट्राफिकको टाइप्स ट्राफिकको category right how to generate traffic यो पढिसके पछाडि आफ्टर यो inter training right digital marketing गर्नुहुन्छ अथवा मोर एन्ड मोर ट्राफिक तपाईँले one thousand ten thousand one lakh above तपाईँले चाहिँ ट्राफिक गेन गर्नुहुन्छ राइट त्यस पछाडि तपाईँको बेसिक फाउन्डेसन भनेको इङ्गेजिङ प्रोसेस हुन्छ इङ्गेजिङमा के के गर्ने राइट प्रेजेन्टेसनको प्रोसेसिङ हुन्छ कसरी कस्तो प्रेजेन्टेसन बनाउने कसरी प्रेजेन्टेसन दिने राइट एभ्रिथिङ तपाईँले सिक्नुहुन्छ राइट प्रेजेन्टेसनको क्याटेगोरी यो कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ फलोअप फलोअप एउटा आर्ट हो कसरी फलोअप को सिक्वेन्सहरू मिलाउने क्लोजिङ कसरी गर्ने डिल क्लोजिङहरू कसरी गर्ने अनि अर्जेन्सीहरू कसरी क्रिएट गर्ने अफरहरू कसरी आफ्नो बिजनेसमा तपाईँले क्रिएट गर्ने राइट यो कुरा तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ र we have we have in Nepali ल्याङ्ग्वेजमा sales training step by step launch भइसकेको छ यो विक हाम्रो लन्च भइसकेको छ हिन्दी भर्जनमा छ हाम्रो step by step sales training English भर्जनमा हाम्रो सेल्स ट्रेनिङ छ स्टेप बाई स्टेप राइट र फाइनल्ली यो सबै भनेको तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ एसबिसी राइट एसबिसी च्याप्टरमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ as a sales closer as a affiliate marketing प्लेटफर्ममा एज अ एफिलिएट मार्केटर भइसके पछाडि यो च्याप्टरमा तपाईँले पढ्नु पाउनुहुन्छ र फाइनल्ली तपाईँ यो जब गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ यो गरिसके पछाडि you will make profit you will make generate money you will make Commission you will get margin आफ्नो बिजनेसमा तपाईँले यो कुराहरू पाउनुहुन्छ right and then after customer reinvest यो कुराहरू तपाईँको This is the complete cycle of affiliate marketing business. This is the complete affiliate cycle of SBC in simonjohn.com. Self business consultant बनिसके पछाडि यो कुरा तपाईँले सिक्नुहुन्छ र यो कुरा तपाईँले सिकेर साँच्चै नै तपाईँले huge of huge amount of money चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमाउन पाउनुहुन्छ र अलवेज एसबिसी बन्नेले यो यो साइकलमा घुमिराख्छ कुनै पनि बिजनेस एउटा साइकलमा घुम्छ र हाम्रो बिजनेस यो कुरामा चाहिँ घुम्छ we do digital marketing sales profit profit and invest in marketing right digital marketing again हामी गर्छौँ राइट फाइभ डलरको मार्केटिङ गर्छौँ देन आफ्टर सेल्स प्रोसेसमा वी जेनेरेट ओभर वान थाउजन्डको वान थाउजन्ड डलर जेनेरेट गर्छौँ and then after again we reinvest गर्छौँ ट्वेन्टी डलरलाई again we close two thousand three thousand dollar again फेरि हामीले चाहिँ फिफ्टी थाउजन्डको मार्केटिङ गर्छौँ again we generate five to ten thousand dollar again हामीले चाहिँ वान हन्ड्रेड टू हन्ड्रेड डलरको चाहिँ मार्केटिङ स्पेन्ड गर्छौँ again we generate it over ten thousand twenty thousand fifty thousand dollar यसरी चाहिँ हाम्रो साइकल चाहिँ यहाँ चढ्छ र we make a lots of money now यो secrets मैले नट यो मैले चाहिँ नट अनप्रुभन अथवा चाहिँ यो प्रुभन सिस्टम तपाईँलाई भनिराखेको छु मैले कुनै अनप्रुभन भनिराखेको छुइनँ संसारको टप सुपर एफिलिएट मार्केटरहरूले प्रयोग गर्ने स्ट्राटेजी यो नै हो र म म पनि यो नै प्रयोग गर्छु र तपाईँ पनि यो प्रयोग गर्नुभयो भने म यति चाहिँ ढुक्क भन् भन्छु तपाईँले साँच्चै नै यु विल लाइक प्रफिट अल्ला राइट तपाईँको आफ्नो एसबिसीमा सब बिजनेस सेल्फ बिजनेस कन्सल्टिङ बिजनेसमा सेल्फ बिजनेस कन्सल्टेन्ट आज बनेर चाहिँ right so you can multiply your money again and again त्यसरी चाहिँ जुन मैले भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ड्युटिज अफ एफिलेट अथवा चाहिँ एफिलेट मार्केटरको चाहिँ ड्युटी भन्छ नि एफिलेट मार्केटर भयो बनिसके पछाडि के गर्ने माथिको स्टेप्सहरू नै फलो गर्ने माथिको स्टेप्स अब यहाँ चाहिँ सानो सानो टाइटलहरू मात्र छ वास्तविक तपाईँ गुदीमा गएर तपाईँ सिक्नुहोस् वास्तविक इन्ट्री इन्ट्री गरेर तपाईँले सिकिसके पछाडि मोर कुराहरू तपाईँले जान्नुहुन्छ र त्यो मोर कुराहरू जति जान्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यो स्टेप्स जब तपाईँले लागु गर्नुहुन्छ you will be a success super affiliate marketer so अब म तपाईँहरूलाई साइमन जोन डट कमको बारेमा थोरै मैले अघि पनि भनिहालेको थिएँ र हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा सहज रूपमा लर्निङ वर्किङ र लन्चिङ प्लेटफर्म हाम्रो अब्जेक्टिभ्सलाई लिएर हामीले लन्च गरेका थियौँ र साइमोन जोन डट कम हामीले चाहिँ तिनजना म्यान पावर हामीसँग थियो र we have ten plus members and five hundred plus students आज चाहिँ हामीसँग छ राइट सुरुमा हाम्रो तिनजना म्यान पावर थियो अहिले हाम्रो more than we have now ten plus मेम्बर्सहरू ओन्ली साइमोन जोनको लाइक ओन्ली हामी चाहिँ कोर टिम भनौँ न कोर टिम भनेको टेन प्लस छ र हामीसँग all over Nepal out of country होइन युएसबाट कति हुनुहुन्छ युनाइटेड ऊबाट हुनुहुन्छ राइट तपाईँको चाहिँ राइट लन्डनबाट पनि हुनुहुन्छ अनि दुबईबाट पनि हुनुहुन्छ मलेसियाबाट हुनुहुन्छ कतारबाट हुनुहुन्छ कोरियाबाट हुनुहुन्छ या थुप्रै कन्ट्रिजहरूबाट र नेपालको त विभिन्न भूभागहरूबाट झापा इलाम सुनसरी राइट मोरङ बागलुङ पाल्पा भैरवाह पोचोल यो ठाउँबाट हुनुहुन्छ साइमोन जोन डट काम गरिराख्नु भएको राइट सो साइमन जोन चाहिँ एउटा सानो लेभलबाट सुरु गरेको ह्युज अमाउन्टमा फास्टली हाम्रो चाहिँ ऱ्यापिडली इन्क्रिज भइराखेको एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ सहज रूपमा नेपाली भाषामा विभिन्न क्याटेगोरीको ट्रेनिङहरू पाएर विभिन्न skill base non scheme base बजारमा तपाईँले पिच गर्ने यसो यसरी पैसा हाल्नुहोस् यस्तै यसरी पैसा कामै नगरिकन बसी बसी पैसा आउँछ भन्छ no that is the scheme we work on skill हामी स्किलमाथि काम गर्छौँ कसैले वेब डिजाइन सिक्यो भने त सिक्यो उसले वेब डिजाइन सिकिसके पछाडि यति धेरै अपर्च्युनिटी पाउँछ कि वेब डिजाइन गरेर मात्र कति अपर्च्युनिटी छ एडसेन्स एप्रुभ गरेर कति अपर्च्युनिटी छ वेबसाइटको ट्रेनिङ दिएर कति धेरै अपर्च्युनिटी छ वेबसाइटमा चाहिँ एफिलिएट गरेर कति धेरै अपर्च्युनिटी छ right this is the exam skills public speaking training right personality development training right right so those are skills हामीले चाहिँ वास्तवमा स्किल्स सिकाउँछौँ right digital marketing affiliate marketing blogging YouTubing right content creating digital marketing Facebook marketing LinkedIn marketing sales page funnel building right stock market यो कुरा हामी दिन्छौँ public training public speaking training personality development training sales training right यो कुरा हामी skill based oriented Simon John dot कमले चाहिँ हामी काम गर्छौँ राइट आवर भिजन हाम्रो कम्पनीको भिजन भनेको चाहिँ to and ten thousand plus skill based online training in Nepali ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ लन्च गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य छ राइट टेन थाउजन्ड हाम्रो अलमोस्ट आजभन्दा एक वर्ष आजभन्दा दस बाह्र महिना अगाडि हामीले चाहिँ सुरु गर्दा हामीसँग जस्ट वान टू ट्रेनिङ्स थियो हाम्रो फिफ्टिन भन् फिफ्टिन क्रस हाम्रो ट्रेनिङ लन्च गइराखेको छ कति ट्रेनिङहरू अन द प्रोसेस छ र हाम्रो विभिन्न ट्रेनिङहरू हामीले चाहिँ साइमोन जोन डट कममा लन्च गर्नेछौँ definitely cooking right barista right waiter training right यो विभिन्न हामीले आउट अफ डिजिटल बिजनेस सँगसँगै हामीलाई डेफिनेटली युट्युबिङ पब्लिक स्पिकिङ यो Google training LinkedIn training website designing यो त छँदैछ छ त्यो बाहेक हामी मोर ट्रेनिङहरू हामी technical right repairing right mobile कसरी रिपेयर गर्ने ल्यापटप कसरी रिपेयर गर्ने यो विषयमा हामी जाँदैछौँ राइट कम्प्युटर स्किल्स कम्प्युटर कसरी सिक्ने यो विषयमा हामी जाँदैछौँ so our vision is ten thousand plus Simon John dot कममा चाहिँ ट्रेनिङ लन्च गर्ने हाम्रो चाहिँ vision हो राइट सो हाम्रो मिसन चाहिँ to give birth to be a millionaire right to birth to give birth to a millionaire हाम्रो मोर एन्ड मोर हाम्रो मिसन भनेको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मिलिनियरहरू जन्माउनु राइट हाम्रो मिसन चाहिँ अझ मोर साइमोन प्रड्युस गर्नु मोर विजय कुमार प्रड्युस गर्नु मोर गोविन्द पाण्डे प्रड्युस गर्नु मोर मनिषा नेउपाने प्रड्युस गर्नु मोर प्रतिमा भण्डारी प्रड्युस गर्नु हो सो हाम्रो चाहिँ मिसन त्यो रहेको छ र हाम्रो अब्जेक्टिभ्स त मैले बार बार भनिराखेको छु पहिलो हो हामीले चाहिँ यहाँ सिकाउँछौँ सिकाउँछौँ स्किल बेस्ड कुराहरू सेकेन्ड भनेको हामी सिकाउने मात्र होइन यही प्लेटफर्ममा बसेर गाइडेन्सको साथ वर्किङ गराउँछौँ वर्क गरेर पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी दिन्छौँ र थर्ड भनेको चाहिँ विदाउट एनी कस्ट होइन तपाईँलाई कुनै वेबसाइट डिजाइनको कस्ट लिँदैनौँ कुनै डोमेनको लिँदैनौँ कुनै होस्टिङको लिँदैनौँ कुनै प्रडक्ट प्राइसिङको लिँदैनौँ कुनै प्रडक्ट लन्चिङको प्राय ट्रेनिङ लिँदैनौँ इभन हामीले सपोर्ट गर्न सकेको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एडिटिङमा हुनसक्छ तपाईँलाई चाहिँ प्राइसिङमा हुनसक्छ तपाईँलाई लन्चिङमा हुनसक्छ साइमोन जोनले तपाईँलाई हेल्प गर्छ राइट सो तपाईँ एज साइमोन जोन डट कमको चाहिँ कोच बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग त्यो लेभलको स्किल छ भने एज अ पार्ट तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ साइमन जोनमा तपाईँसँग त्यो लेभलको चाहिँ लिडरसिप छ भने तपाईँको इन्डस्ट्रीमा so this are our three objectives almost we have four level of packages हामीसँग चारवटा लेभलको चाहिँ प्याकेजेसहरू हुन्छ साइमन जोन डट कममा र we call it mashup version level of educational कोर्सेसहरू हामीले चाहिँ साइमोन जोन डट कममा चारवटा लेभलको कोर्सेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्लुड गरेका छौँ जसलाई हामी म्यास अफ भर्जन भनेर नाम दिएका छौँ र आजको टुडेज अफरमा म तपाईँहरूलाई यो स्पेसियल अनाउन्समेन्ट पहिलोपटक तपाईँहरूलाई गर्दैछु र तपाईँहरू पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने यो अमेजिङ अमेजिङ कुरा तपाईँले ग्राप गर्न पाइरहनु भएको छ टुडेज अफर नम्बर वान म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्दैछु प्रिमियम भर्जनको हामीले चाहिँ फर्स्ट लेभलको हाम्रो कोर्स चारवटा लेभलमा फर्स्ट लेभलको कोर्स रहेको छ प्रिमियम भर्जन जुन चाहिँ sixteen thousand five hundred fifty only जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गर्छौँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् इन्टरनेसनल लेभलमा आउट अफ कन्ट्री जो युनाइटेड स्टेट तपाईँको चाहिँ Australia France Germany Vietnam Thailand यो कन्ट्रीहरूमा काम गर्न चाहनेहरूको लागि इस अफ प्लेटफर्म हामीले प्रोभाइड गर्छौँ राइट जुन चाहिँ वान हन्ड्रेड टेन डलरको अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ नेपालीमा thirteen thousand thirteen thousand plus लेभलको यो ट्रेनिङ छ राइट विदाउट हामी सिक्सटिन थाउजन्डमा इन्क्लुड गरिदिन्छौँ यो ट्रेनिङलाई फेसबुक ट्रेनिङ होइन हामीले चाहिँ विभिन्न Facebook page setup group setup profile ad manager different ad campaigns Facebook algorithm disable account support यो विषयमा ट्रेनिङ हामीले दिन्छौँ नर्मली यो ट्रेनिङ मार्केटमा फाइभ थाउजन्डदेखि seven thousand ten thousand fifteen thousand आफ्नो हिसाबले लिइराखेको हुन्छन् तर हामीले म्यासअप भर्जनमा साइमोन जोनको म्यासअप भर्जनमा इन्क्लुड गरिदिन्छौँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ लिङ्केड इन ट्रेनिङ होइन यो विषयमा हामीले लिङ्केड इन रेभिन्यू इन्क्रिज कसरी गर्ने सेटअप कसरी गर्ने एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी के छ ग्रुप प्रोफाइल पेज कसरी सेटअप गर्ने यो कुरा हामीले लिङ्केड इन ट्रेनिङमा दिन्छौँ अलमोस्ट तपाईँको मार्केटमा टु टु थाउजन्डदेखि फोर थाउजन्ड आफ्नो आफ्नो आफ्नो हिसाबले उनीहरूले चाहिँ प्राइसिङ गरिराखेको छ उनीहरूले ट्रेनिङ दिइराखेको छ we include it is in mashup version premium version right यो लेभलमा हामी इन्क्लुड गरिदिन्छौँ राइट गुगल ट्रेनिङ एउटा साँच्चै नै तपाईँ स्टार्टअप हुनुहुन्छ भने गुगलको यति धेरै काम छ नि तपाईँले Google form Google sheet Google तपाईँको चाहिँ त्यो गुगल मिट डक्स होइन यो यति कुरालाई तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो भने अलर्ट अलर्ट तपाईँले चाहिँ म्याक्सिमम आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ मोर इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ more ten times fourteen times twenty times तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई इन्क्रिज गर्नुहुन्छ गुगल ट्रेनिङ हामीले योभन्दा धेरै सेरिजहरू छ यहाँ सिटमा नहटाएर मैले चाहिँ यो यति नै समावेश गरेँ यो ट्रेनिङ हामीले चाहिँ तपाईँलाई इन्क्लुड गरिदिन्छौँ जुन चाहिँ मार्केटमा टेनदेखि फिफ्टिन थाउजन्ड ट्वेन्टी थाउजन्ड चाहिँ यो प्याकेज छ राइट गुगल ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ सिक्सटिन थाउजन्डभित्र नेक्स्ट भनेको चाहिँ इमेल मार्केटिङ कसरी चाहिँ इमेल क्याम्पेन सेटअप गर्ने कसरी चाहिँ इमेल मार्केटिङ गर्ने यसको टिक्स ट्रिप्सहरू हुन्छ स्ट्राटेजीहरू हुन्छ सो इमेल मार्केटिङ च्यालेन्जेसहरू हुन्छ यो कुरालाई कसरी बनाउने तपाईँले यो मास्टर भर्जन ट्रेनिङभित्र पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ आउट अफ कन्ट्रीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फाइभ थाउजन्डदेखि यानि कि फोर्टी फोर्टी नाइन डलरदेखि नाइन्टी नाइन डलरसम्मको चाहिँ चार्ज लिइराखेको हुन्छ फाइभ थाउजन्डदेखि टेन थाउजन्डको अबको चार्ज लिइराखेको हुन्छ र तपाईँले यो ट्रेनिङभित्र तपाईँले अर्को के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ टुल्सहरू वाट्सएप मार्केटिङको विषयमा भाइबर मार्केटिङ ट्रेनिङ टुल्सको विषयमा टिकटक मार्केटिङ ट्रेनिङ टुल्सको विषयमा टेलिग्राम ट्रेनिङ टुल्सको विषयमा स्न्यापच्याट रेडिट मार्केटिङ यो ट्रेनिङहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ त तपाईँले चाहिँ म्यासअप प्रिमियम भर्जनमा राइट नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ बिजनेस स्कोप के छ यसको फ्युचर के छ बेनिफिट्स के छ वर्ल्डको टप सुपर एफिलिएट मार्केटर्सहरू को को हुन् बेस्ट टप एफिलिएट मार्केटिङ कम्पनीजहरू कुन कुन हुन् एफिलिएट मार्केटिङ साइकल कस्तो हुन्छ how do affiliate marketer why affiliate मार्केटर्सहरू फेल हुन्छन् secrets of affiliate marketing success formula के केहरू हुन्छन् product training marketing training passive income training यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ सिक्सटिन थाउजन्डको चाहिँ प्रिमियम भर्जन ट्रेनिङमा हेर्नुहोस् almost almost all total cost गर्नुभयो भने सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टीको ट्रेनिङमा तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड बराबरको चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेनिङ तपाईँलाई इन्क्लुड गर्छौँ राइट सो हामी अब नेक्स्ट भर्जनको ट्रेनिङ छ हाम्रो सिल्भर भर्जनको ट्रेनिङ जुन चाहिँ रहेको छ थर्टी फाइभ थाउजन्ड फाइभ फिफ्टीको ट्रेनिङ यो चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनल ट्रेनिङ नै यसमा इन्क्लुड हुन्छ र इन्टरनेसनल ट्रेनिङमा मैले पनि भने अघि भने भर्टेक्स लेभलको ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ इन्टरनेसनल लेभलको almost two hundred seventy five भनेको तपाईँको चाहिँ अलमोस्ट थर्टी फाइभ अबको ट्रेनिङ तपाईँ थर्टी फाइभ थाउजन्ड अब पढ्न जान्छ नेपाली नेपाली रुपियाँमा राइट यो ट्रेनिङ कम्प्लिटली तपाईँले पाउनुहुन्छ सिल्भर भर्जनमा र अर्को भनेको तपाईँले प्रिमियम भर्जन अघि जुन तपाईँले हेर्नुभयो फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड लेभल बराबरको सबै ट्रेनिङहरू तपाईँले चाहिँ सिल्भर भर्जनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ र यसमा थप भनेको तपाईँको funnel training step by step तपाईँले पाउनुहुन्छ फर्नल यस्तो फर्नल ट्रेनिङ हो साँच्चै नै अमेजिङ तपाईँले अटोमेसनमा आफ्नो बिजनेसलाई लान चाहनुहुन्छ अटोमेटिकली सेटअप गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्नल ट्रेनिङ तपाईँले लिन आवश्यक छ तपाईँले चाहे होटल बिजनेस गर्नुहोस् चाहे रेस्टुरेन्ट गर्नुहोस् चाहे क्याफे गर्नुहोस् चाहे एफिलेट मार्केटिङ गर्नुहोस् चाहे डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहोस् कुनै पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ दिनुहोस् कुनै वेबसाइट डिजाइनको कुनै काम गर्नुहोस् फनल ट्रेनिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण ट्रेनिङ हो यो च्याप्टर अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ थ्री थाउजन्डदेखि फाइभ थाउजन्ड अब जति पनि पर्छ आउट अफ कन्ट्री हेर्ने हो भने आउट अफ मार्केटमा हेर्ने हो भने हामीले स्टेप बाई स्टेप साइमोन जोनमा तपाईँलाई थ्री थाउजन्ड अलमोस्ट हामीले चाहिँ इन्क्लुड गरिदिएका छौँ एडभान्स वर्ड प्रेस तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ आजको समयमा डिजिटल दोकान बनाउनका लागि वेबसाइट चाहिन्छ वेबसाइटको विषयमा ए टु जेड तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ कसरी आफ्नो इ कमर्स वेबसाइट बनाउने कसरी आफ्नो वेबसाइटलाई डिजाइन गर्ने कसरी आफ्नो वेबसाइटलाई लन्च गर्ने कसरी मार्केटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने right advance WordPress web design training तपाईँले पाउनुहुन्छ अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ फिफ्टिन थाउजन्ड प्लस यो ट्रेनिङको छ step by step live training recorded training तपाईँले चाहिँ वेबसाइट ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ र यसको अलमोस्ट ट्रेनिङ तपाईँको चाहिँ thirty five thousand five seven hundred फिफ्टीमा थर्टी फाइभ थाउजन्ड फाइभ फिफ्टीमा अलमोस्ट यो सबै टोटल भ्यालु तपाईँले इन्क्लुड गर्नुभयो भने one lakh eight thousand seven hundred फिफ्टीको बराबरको तपाईँले चाहिँ यो सिल्भर भर्जन ट्रेनिङमा तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ यति धेरै लकी हुनुहुन्छ यति धेरै ट्रेनिङ यति चिप अमाउन्टमा तपाईँले पाउनुभएको छ क्या you are so lucky guys तपाईँले साँच्चै नै यो अफर ग्राप गर्न आवश्यक छ यो अफर यस्तो अमेजिङ अफर हो साँच्चै नै यो अफरमा मार्केटमा ओन्ली वेबसाइट ट्रेडिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ म ढुक्कको साथ भन्छु तपाईँले यो ट्रे यो लेभलको यो लेभलको अमाउन्टमा वेबसाइट ट्रेडिङ मात्र ओन्ली तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट सिल्भर भर्जन नेक्स्ट हाम्रो ट्रेनिङ रहेको छ गोल भर्जनको ट्रेनिङ गोल भर्जनको ट्रेनिङ रहेको छ सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड फाइभ फिफ्टीको ट्रेनिङ यो नेसनल र इन्टरनेसनल बोथलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर बनाइएको ट्रेनिङ हो यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ इन्टरनेसनली जो आउट अफ कन्ट्री गर्न चाहन्छ उनीहरूको लागि भर्टेक्सजीलाई ट्रेनिङ छ इज वान अफ डट कमबाट भने लाइभ कोचिङ इन्टरनेसनलबाट हुन्छ रेडी कन्टेन्ट्सहरू सेल्फ स्क्रिप्टहरू आउट अफ कन्ट्रीको यो ट्रेनिङबाटै पाउनुहुन्छ भने तपाईँले फ्री सिल्भर भर्जन जुन one lakh eight thousand seven फिफ्टीको तपाईँले सबै तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ र नेक्स्ट भनेको चाहिँ यसमा एडेड भनेको चाहिँ stock market relate passive income कसरी गर्ने प्यासिभ इन्कम ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ स्टक मार्केट ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ अलमोस्ट तपाईँको टेन थाउजन्ड प्लस यसमा हुन्छ राइट स्टेप बाई स्टेप यो ट्रेनिङहरू राइट अपडेट समयअनुसार अपडेट हुन्छ लाइफ टाइम अपडेट हुन्छ यो ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ अलमोस्ट पब्लिक स्पिकिङको फाइभ थाउजन्डदेखि टेन ट्वेन्टी फिफ्टिन जति पनि लिने गर्दछन् पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ कसरी आफ्नो आफ्नो डरलाई ओभरकम गर्ने कसरी शान्त बनाउने how to great public speaker right कसरी ठुलो महान पब्लिक स्पिकर बन्ने र how to handle the stage कसरी स्टेज गर्ने लगायत पर्सनल सानो सानो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट रिलेट कुराहरू तपाईँले चाहिँ यो ट्रेनिङमा पाउनुहुन्छ र त्यो पनि वर्ल्डको नो नेपालको top top motivational speaker doctor ताराजीबाट तपाईँले चाहिँ लाइभ ट्रेनिङ लिने अपर्च्युनिटी तपाईँले पाउनुहुन्छ यो ट्रेनिङमा राइट गोल भर्जनको ट्रेनिङमा यो ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ नेक्स्ट भनेको तपाईँले पाउनुहुन्छ डायमन्ड भर्जनको ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नो गोल्ड भर्जनको ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ युट्युब ट्रेनिङ युट्युबमा युट्युब मात्र यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँको कलालाई एक्सप्रेस गर्ने ठाउँ छ युट्युब मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहेको चाहिँ अमाउन्ट प्यासिभ इन्कम गर्ने अपर्च्युनिटी युट्युब मात्र यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा इम्पायर बिल्ड गर्ने राइट सो यसमा तपाईँले हाउ टु क्रिएट थम्नेलदेखि लिएर हाउ टु युट क्रिएट कन्टेन्टदेखि लिएर हाउ टु मल्टिप्लाई कन्टेन्टदेखि लिएर हाउ टु किप तपाईँको ट्याक्स टाइटल्सहरू प्लेलिस्टहरू बनाउने किवर्ड्सहरू राख्नेदेखि लिएर युट्युब प्यासिभ इन्कमको विषयमा तपाईँले यहाँ सिक्न पाउनुहुन्छ राइट सो तपाईँले गोल्ड भर्जनमा यो ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ right sixty five thousand next भनेको तपाईँले चाहिँ सिक्सटी फाइभ थाउजन्डको ट्रेनिङमा ग्राफिक डिजाइन तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट प्रिमियर प्रोहरू कसरी चलाउने राइट नर्मल नर्मल सफ्टवेयरहरू त तपाईँले बनाएर चलाएर सक्नुहुन्छ भने टप लेभलको चाहिँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर भएर विभिन्न टप कम्पनीहरूमा कसरी काम गर्ने यो तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ as a graphic designer right step by step यो स्टेप बाई स्टेप देखिन्छ नि राइट यस्तै तपाईँको एक्सेस भइसके पछाडि यो खुल्छ र तपाईँले step by step live coaching सहित तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट अलमोस्ट ग्राफिक डिजाइनको तपाईँको मार्केटमा फाइभ फाइभ थाउजन्डदेखि तपाईँको चाहिँ ten thousand fifteen thousand fifty थाउजन्डसम्म हुन्छ यो ट्रेनिङ राइट तर हामीले यो तपाईँको चाहिँ गोल्ड भर्जनमा इन्क्लुड गरिदिएका छौँ सिक्सटी फाइभ थाउजन्डको फाइभ फिफ्टीको ट्रेनिङमा इन्क्लुड गरिदिएका छौँ स्टेप बाई स्टेप तपाईँले चाहिँ ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ सेल्स ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ राइट सेल्स ट्रेनिङ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई देखाइनँ होइन यो टाइपको तर हाम्रो लन्च भइसक्यो साइमन जोन डट कममा तपाईँ आफै गएर हेर्न सक्नुहुन्छ फाइभ थाउजन्डदेखि फिफ्टिन थाउजन्ड अलमोस्ट भ्यालुको चाहिँ हामीले चाहिँ सेल्स ट्रेनिङ दिन्छौँ र एकर्डिङ टु सिचुएसन समयअनुसार हामी अपडेट गर्दै जान्छौँ self training not only Nepali भर्जनको इङ्ग्लिस भर्जनको हिन्दी भर्जनको राइट तपाईँले सेल्फ ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ right more than three hundred plus top प्रोफेसरहरूबाट तपाईँले सेल्स ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ राइट यस्तो छ यो स्टेप्सहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ फोल सेल्स होइन सो अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ गोल भर्जनमा 1 lakh 8,000 plus 10,000 plus 5,000 plus 5,000 plus 5,000 plus 5,000 plus almost हामीले one lakh thirty eight thousand seven hundred fifty बराबरको हामीले चाहिँ त्यो भ्यालु बराबरको कोर्स चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्सटी फाइभ थाउजन्डमा ओन्ली सिक्सटी फाइभ थाउजन्डमा तपाईँलाई चाहिँ हामी चाहिँ डेलिभर गर्छौँ राइट सिक्सटी फाइभ थाउजन्डमा ओन्ली तपाईँलाई डेलिभर गर्छौँ त्यो ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ अब final it's a big version र यसलाई अझ हामी इन्क्रिज गर्दैछौँ हाई लेभलमा इन्क्रिज गर्दैछौँ which is call diamond version right कुनै समय पछाडि यो चाहिँ थ्री फोर लाखको एउटा प्याकेज हुन्छ र अहिले तत्काललाई यो गरिराख्नु भएको साथीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डायमन्ड भर्जन दिएका छौँ डायमन्ड भर्जनको चाहिँ one lakh twenty six thousand five फिफ्टीको यो ट्रेनिङ छ डायमन्ड भर्जनमा र डायमन्ड भर्जनमा इन्टरनेसनल र नेसनल दुवै प्लेटफर्म हुन्छ इन्टरनेसनलमा तपाईँले almost one thousand one hundred dollar बराबरको चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेनिङ एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ almost one lakh forty three thousand बराबरको यो ट्रेनिङ हो इन्टरनेसनल भएबाट पनि नेपाली भर्जनमा नेपालीमा नेपाली साइमन जोन डट कमबाट तपाईँले video editing training advance video editing training पाउनुहुन्छ अलमोस्ट भिडियो एडिटिङ ट्रेनिङ मात्र तपाईँको टेनदेखि फिफ्टी थाउजन्ड कस्टको लिइराखेको पाइन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् प्रोफेसनल तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो लेभलको चार्ज उनीहरूले लिइराखेको हुन्छन् राइट एन्ड नेक्स्ट भनेको चाहिँ बिजनेस ट्रेनिङ फ्रम बिलिनियर्स है टप बिलिनियर्सहरूबाट तपाईँले यस्तो बिजनेस ट्रेनिङ सिक्नुहुन्छ specially this offer goes to म चाहिँ अफर गर्छु कि जो बिजनेस गरिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ मन्थली दुई चार लाखको ट्रान्जेक्सन आफ्नो बिजनेसमा गरिराख्नु भएको छ यो ट्रेनिङ तपाईँहरूको लागि साँच्चै नै एउटा चाहिँ वर्थफुल हुनेछ कसरी आफ्नो बिजनेसलाई टेन टाइम एक्सपान्ड गर्ने कसरी अटोमेसन गर्ने कसरी आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ म्यान पावर म्यानेजमेन्ट गर्ने यो कुराहरू अमेजिङ कुराहरू छ यो बिजनेस ट्रेनिङमा सो अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ नाइन्टी एट थाउजन्ड बराबरको बिलिनियर्सहरूले यहाँ सिकाउने गर्दछन् र almost worth ninety eight thousand बराबरको यो ट्रेनिङ इन्क्लुड छ र यो चाहिँ हाम्रो डायमन्ड भर्जनमा इन्क्लुड छ right upcoming Simon John dot कमको अल ट्रेनिङहरू हामी चाहिँ फ्री गरिदिनेछौँ यो भर्जन ट्रेनिङ लिनेलाई स्पेसियल टिम कोलाबरेसन हामी गर्नेछौँ राइट अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ one lakh twenty six thousand five hundred फिफ्टीको ट्रेनिङमा हामीले चाहिँ almost three lakh eighty nine thousand seven hundred fifty बराबरको चाहिँ तपाईँलाई हामी चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छौँ यहाँ right so also we provide individual sales ट्रेनिङहरू होइन लो टिकेट रिलेट ट्रेनिङहरू तपाईँले चाहिँ यो लेभलमा पाउनुहुन्छ होइन यो लेभलको ट्रेनिङहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ लो टेबल लो लेभलको इन्डिभिजुअल सेल्स ट्रेनिङहरू but I recommend you high level training right म चाहिँ तपाईँलाई हाई लेभलको ट्रेनिङ रिकमेन्ड गर्छु वाइ किन right more you have high training more you have high income opportunity तपाईँले जति हाई लेभलको ट्रेनिङ ग्राप गर्नुभयो उति नै धेरै तपाईँले चाहिँ high income high income gain गर्ने मोर आम्दानी गर्ने धेरै आम्दानी गर्ने तपाईँलाई चाहिँ इन्कम अपर्च्युनिटी मिल्छ the more high income training you have the low training will get free तपाईँले जति पनि हाई ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ लो ट्रेनिङ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ राइट र यो पछाडि म तपाईँलाई अब अमेजिङ कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा हाई लेभलमा इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ पर मन्थ तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ ट्वेन्टी थाउजन्डदेखि अलमोस्ट वान लाखको चाहिँ इन्कम गेन गर्नुहुन्छ अब म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइराखेको छु र म तपाईँलाई यहाँ सेयर गर्छु right how much money you want to make per month right how much money you make per sell as a SBC होइन सेल्फ बिजनेस कन्सल्टेन्ट भएर अथवा भनौँ या एफिलिएट मार्केटर भएर कति चाहिँ तपाईँले चाहिँ पर मन्थ चाहिँ साइमन जोन डट कमबाट आम्दानी गर्नुहुन्छ त होइन त्यो कुरा अब हामी हेर्न गइराखेका छौँ as a self business consultant तपाईँले चाहिँ प्रिमियम भर्जनबाट सुरु गर्नुभयो भने प्रिमियम भर्जनमा वेन तपाईँको सबै कुरा सकिसके पछाडि म फर्स्टमा त तपाईँहरूलाई इन्कममा फोकस गराउँदै गरि गराउँदिनँ पहिलो कुरा तपाईँहरू ट्रेनिङ फर्स्ट गर्नुहोस् जब तपाईँले स्किल सिक्नुहुन्छ नि तपाईँको इन्कम गर्ने बाटोहरू जति पनि खुल्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो सँगसँगै एज तपाईँले ट्रेनिङ सकाइसके पछाडि प्रिमियम भर्जनबाट तपाईँले चाहिँ पर सेल पर सेल तपाईँले नेट प्रफिट भनेको चाहिँ थर्टिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड गर्नुहुन्छ अलमोस्ट एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रिमियम भर्जनमा चाहिँ पर क्लोज तपाईँले चाहिँ कमिसन पाउनुहुन्छ मार्जिन पाउनुहुन्छ एट्टी पर्सेन्ट एट्टी पर्सेन्ट भनेको कति हो त सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ फिफ्टीको तपाईँले पाउनुहुन्छ थर्टिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ पर मन्थ यो इन्कम तपाईँले महिनामा पाँचवटा मात्र सेल्स गर्नुभयो भने सबै कुरा छुट्याएर लाइक कोचिङलाई छुट्याएर टेक सपोर्टलाई छुट्याएर लाइफ सपोर्टलाई छुट्याएर लाइफ ट्रेनिङलाई छुट्याएर सबै गरेर अलमोस्ट तपाईँले पाँचवटा मात्र सेल्स गर्नुभयो भने तपाईँको नेट प्रफिट भनेको चाहिँ sixty seven thousand five hundred हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको वान मन्थको इन्कम राइट अब two month three month four मन्थमा कति हुन्छ तपाईँले आफैले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ सिल्भर भर्जन ट्रेनिङमा हामी तपाईँलाई seventy five percent margin commission distribute गर्छौँ अलमोस्ट तपाईँले सिल्भर भर्जनको पर सेलमा तपाईँले चाहिँ twenty seven thousand five hundred लेभलको चाहिँ तपाईँले इन्कम गर्नुहुन्छ twenty seven thousand five hundred यानि कि तपाईँले चाहिँ पर मन्थमा पाँचवटा सेल्स क्लोज गर्नुभयो भने twenty seven thousand five hundred into one lakh thirty seven thousand five hundred net profit तपाईँको चाहिँ चोखो ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँको चाहिँ रिजल्ट हुन्छ right so that is the silver भर्जनमा तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभयो भने तपाईँले इन्कम गर्ने लेभल हो राइट नेक्स्ट भनेको चाहिँ गोल्ड भर्जनको ट्रेनिङमा तपाईँले काम गर्नुभयो भने सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट बराबरको तपाईँले चाहिँ इन्कम गर्नुहुन्छ सिक्सटी फाइभ पर्सेन्ट बराबर तपाईँले इन्कम गर्नु भनेको पर्सनल तपाईँले forty two thousand net profit net profit यहाँ कुनै चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ यताउता दिने केही छैन यहाँ नेट प्रफिट खुद per sell forty two thousand forty two thousand तपाईँले कमाउनुहुन्छ होइन फोर्टी टू थाउजन्डमा तपाईँले पर सेल तपाईँको फाइभ सेल्स पर मन्थ तपाईँले गर्नुभयो भने two lakh ten thousand net profit तपाईँको बस्छ right and next finally we have diamond भर्जनको ट्रेनिङबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने we give seventy percent commission right seventy percent commission भनेको नेट प्रफिट तपाईँको चाहिँ एटी एट थाउजन्ड तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ हुन्छ net profit right net profit eighty eight thousand भनेको चाहिँ पर मन्थ तपाईँले चाहिँ फाइभ सेल्स गर्नुभयो भने eighty eight thousand into five गर्दा चाहिँ फोर लाख एटी थाउजन्ड तपाईँको चाहिँ नेट प्रफिट हुन्छ राइट सो अब तपाईँ आफै डिसाइड गर्नुहोस् which training is best for you right definitely diamond or silver gold यो ट्रेनिङ जति हाई गर्नुभयो ट्रेनिङ हाई जति हाई ट्रेनिङ गर्नुभयो हाई इन्कम तपाईँलाई भयो राइट सो यो सँगसँगै अब चाहिँ अरू चाहिँ लोअर इन्डिभिजुअल ट्रेनिङ अपर्च्युनिटिजमा काम गर्नका लागि तपाईँलाई जति पनि अवसर रहेको छ यहाँ right so income from website training अब जस्ट अब लो लेभलको यस्तै कुराहरू हुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ सानो सानो लेभलमा गर्नुभयो एचएनसँग रिलेट काम गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुभयो प्रोजेक्ट्सहरू लिएर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुभयो तपाईँले चाहिँ कोचिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुभयो एफिलिएट गरेर तपाईँले सानो सानो लेभलकोमा चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ two thousand five thousand ten थाउजन्डको हुन्छ राइट हाई लेभलमा तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ यो लेभलको ट्रेनिङ र तपाईँले चाहिँ इन्कम गर्नुहुन्छ तपाईँले राइट सो यस्तै अरू अप्सनहरू हुनसक्छ स्टकको आफ्नै अप्सन होला ब्लकको आफ्नै अप्सन होला तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको आफ्नै अप्सन होला तपाईँको चाहिँ राइट सो तपाईँले यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ so low training cost right अब चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ why digital training is more better than physical training digital training right किन चाहिँ सजिलो छ सहज छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ भन्छु low training cost number one तपाईँलाई एकदमै चिप कस्ट पर्छ हेर्नुहोस् त मैले डायमन्ड भर्जनको ट्रेनिङ तपाईँलाई लाइभ दिनु पऱ्यो भने तपाईँलाई त म टेन टेन लाख चार्ज गर्छु किनभने यहाँ रेन्टिङ तिर्नुपर्छ यहाँ मेरो टाइम वेस्ट हुन्छ मेरो यहाँ धेरै कुरा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ नि एज अ ट्रेनर होइन सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ टुल्स चाहिन्छ राइट तर डिजिटल भएको हुनाले एकदमै चिप अमाउन्टमा ह्युज लेभलको चाहिँ ट्रेनिङ एचिभ गर्न सफल भएका छौँ होइन हुनुभएको छ भएका छौँ right low training cost number one profit second भनेको चाहिँ time freedom any time right you can take training तपाईँले अब यतिदेखि यति टाइममा नै लिनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको रातिको टाइम एट नाइट टाइम तपाईँको चाहिँ टेन टु टुवेल्भ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नाइट टाइम तपाईँको चाहिँ फाइभ टु सेभेन लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ morning time seven to eight लिन सक्नुहुन्छ any time we have step by step training step by step ट्रेनिङमा एनी टाइम तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग एउटा जस्ट फेसबुक फेसबुक लगइन गरे जस्तै तपाईँसँग एउटा युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ देन आफ्टर तपाईँले सिम्पली तपाईँको training access process training process गरिसके पछाडि त्यो कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ then after you can start training any time तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ राइट नेक्स्ट भनेको लोकेसन फ्रिडम तपाईँ जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ बसेर पनि तपाईँ ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बेडबाट गर्नुहोस् चाहे आफ्नो कुनै रुमबाट गर्नुहोस् कुनै लोकेसन भिजिट गर्नुहोस् त्यहाँबाट गर्नुहोस् just you have to have भनेको चाहिँ इन्टरनेट र ल्यापटप चाहिँ हुन सक् हुनुपर्छ एनी जहाँबाट पनि जुन जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँले चाहिँ लिन पाउनुहुन्छ that is the benefits of online training right digital training right life time training available हेर्नुहोस् मैले कुनै कुरा पढाएँ भने एकचोटि एकचोटि तपाईँलाई चाहिँ पढाइसके पछाडि फिनिस मैले बार बार तपाईँले रिपिट गर्न सक्दिनँ राइट ट्रेनिङमा तर डिजिटल ट्रेनिङमा कुनै कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने फेरि तपाईँले रि रिप्ले गर्न पाउनु भयो नि त कुनै कुरा तपाईँले कन्फ्युजन छ भने फेरि तपाईँले रिप्ले गर्न पाउनु भयो नि कोचलाई सोध्न सक्नुभयो भने नि त होइन सो सहज छ राइट लाइफ टाइम ट्रेनिङ त्यो रहिरहन्छ जिन्दगीभरि तपाईँको हाम्रो चाहिँ अपकमिङ जेनेरेसनलाई पनि होइन तपाईँको चाहिँ छोराछोरी अथवा जति पनि पुस्ताहरू आउँछन् उनीहरूको लागि पनि लाइफ टाइम ट्रेनिङ एभाइलेबल हुन्छ र earning opportunity as a affiliate तपाईँ as a affiliate as a SBC यानि कि self business consultant Simon John dot कममा रहेर तपाईँले जुन मैले अघि देखाएँ त्यो लेभलको आम्दानी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ no chance to forget no chance to forget can reply again and again replay again and again right तपाईँले बिर्सिने चान्सै हुँदैन तपाईँले जति पटक पनि रिप्ले गर्यो हेऱ्यो सिक्यो रिप्ले गर्यो हेऱ्यो कुनै कन्फ्युजन डाउट लाग्यो भने सोध्यो होइन सहज हुन्छ no added any more cost on यो ट्रेनिङ जर्नी तपाईँलाई जति पनि अपकमिङ साइमोन जोन डट कममा आउने ट्रेनिङहरूमा चाहिँ कुनै पनि चार्जेसहरू लाग्दैन तपाईँले त्यो लेभलको ट्रेनिङहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ टप लेभलको ट्रेनिङहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ right so how you can make money how you can secure your investment like thirty thirty five thousand अथवा सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड अथवा वान लाख इन्भेस्ट गर्नुभयो कसरी चाहिँ तपाईँले सेक्योर गर्नुहुन्छ माथि नै स्टेप्समा हेरिसक्नुभयो तपाईँले फेरि पनि म एकचोटि रिभाइज गर्छु तपाईँले अनलिमिटेड मनी तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ बाई वर्ल्ड एक्ज्याक्ट तपाईँले जे कुरामा सिक्नुहुन्छ त्यसैमा काम गरेर right you can make unlimited money by doing affiliate business by doing SBC होइन सेल्फ बिजनेस कन्सल्टेन्ट बनेर राइट आफ्नै साइमन जोनको चाहिँ तपाईँ पार्ट हुनुहुन्छ तपाईँ as a Simon John dot कममा चाहिँ एसबिसी बन्नु भनेको चाहिँ एज अ तपाईँ साइमन जोन डट कमको एउटा पार्ट हुनुहुन्छ तपाईँ र एज अ पार्ट तपाईँ चाहिँ एज अ सेयर होल्डर हुनुहुन्छ साइमन जोन डट कमको राइट पार्ट हुनुहुन्छ एन्ड तपाईँ SBC Simon John dot com मा रहेर काम गर्न सक्नुहुन्छ सेल्फ बिजनेस कन्सल्टेन्ट भएर त्यो हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो प्रोग्रेस हुन्छ सेल्फ डेभलपमेन्ट पनि हुन्छ तपाईँले बिजनेस आइडिया पनि सिक्नुहुन्छ तपाईँले धेरै कुराहरू गेन गर्नुहुन्छ राइट सो त्यो पनि नेक्स्ट सेकेन्ड अपर्च्युनिटी थर्ड भनेको चाहिँ you will make unlimited money by selling individual कोर्सेसहरू बाई डुइङ इन्डिभिजुअल वर्क्स प्रोजेक्ट्सहरू राइट त्यो गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टलाई सेक्वेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो गरेर तपाईँले चाहिँ मोर मेनी मनी चाहिँ साइमोन जोन डट कमबाट चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ students who upgrade their life with affiliate marketing or होइन सेल्फ बिजनेस कन्सल्टेन्ट भनेर चाहिँ सेल्फ बिजनेस कन्सल्टेन्ट भनेर एफिलिएट मार्केटर भएर चाहिँ साइमोन जोन डट कममा चाहिँ लाइफ चेन्ज गरेका केही स्टोरीहरू कम्पेलिङ स्टोरीहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु जसमा चाहिँ Manisha Neupane he is the great great consultant, SBC, right? Self-business consultant and great affiliate marketer, right? Simon जोनको पार्ट हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै अमेजिङ गर्नुभएको छ उहाँले लगभग सेभेन्टिन एटिन इयर्सको कति वर्षको हुनुहुन्छ यति सानो उमेरमा ह्युज एचिभमेन्ट उहाँले चाहिँ एचिभ गर्नुभएको छ Gandhiv Giri who work many parts of तपाईँको चाहिँ साइमन जोन डट कमबाट सुरु गरेर डिफ्रेन्ट प्ले प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ उहाँ जम्प गरिसक्नु भएको छ होइन हु इम्प्रुभ देयर लाइफ होइन जसले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई नेक्स्ट लेभलमा लानुभएको छ नेक्स्ट भनेको मोहन गिरी होइन जसले आफ्नो लाइफलाई नेक्स्ट लेभलमा लानुभएको छ साइमन जोन डट कम गरेर एसबिसी गरेर नेक्स्ट अर्को हुनुहुन्छ वीरेन्द्र खड्का हु उहाँ हाम्रो साइमन जोन डट कमको चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन हु अपग्रेड रियल लाइफ एउटा चाहिँ कहाँ कहाँबाट कहाँ अपग्रेड गर्नुभएको छ आफूले right so Birendra Khadka right next भनेको गोविन्द पाण्डे होइन उहाँ अहिले विशेष गरेर डाइरेक्ट सेलिङमा अझ सक्रिय पावरफुल्ली लागिराख्नु भएको छ सँगसँगै उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको भनेको चाहिँ एसबिसी गरेर नै हेर्नुहोस् सेल्फ बिजनेस कन्सल्टिङ गरेर नै हेर्नुहोस् जोन डट कमबाट स्टार्ट गर्नुभएको उहाँले धेरै राम्रो अमाउन्टको मनी पनि जेनेरेट गर्नुभयो र गरी गर्नुभयो गरिराख्नु भएको छ र अझै उहाँ त्योभन्दा हाई लेभलमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन हो अपग्रेड दियर लाइफ होइन and then after comes Mamata Shah होइन एउटा चाहिँ साइमोन जोन डट कमको चाहिँ एसबिसी भनेर सेल्फ बिजनेस कन्सल्टेन्ट बनेर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई नेक्स्ट लेभलमा लानुभएको आफ्नो आफ्नो जुन ज्ञानलाई नलेजलाई नेक्स्ट नेक्स्ट लेभलमा लानुभएको हुनुहुन्छ ममता शाह सिलास गेब्दुलु जो चाहिँ उहाँ एकदमै हाम्रो साइमोन जोनको पार्टमा भए पनि एज अ कोर्स हुनुहुन्छ स्टक मार्केटिङ सेक्टरमा उहाँले हाई लेभलको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ हाई लेभलको प्रोजेक्ट्सहरू गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि साइमोन जोनको एसबिसी बनेर नै सुरु गर्नुभएको थियो आफ्नो करियर राइट अनलाइन प्लेटफर्ममा अनलाइन स्पेसमा जति पनि यो साथीहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यो सबै हाम्रो चाहिँ as a SBC contributed by हाम्रो चाहिँ साइमोन जोन डट कमको एज अ एफिलिएट भएर चाहिँ अगाडि बढेर आज यो प्लेटफर्ममा उहाँहरू हुनुहुन्छ आज उहाँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ किन भन्न सक्नुहुन्न डेफिनेटली तपाईँ सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईँसँग त्यो डिजायर छ भने विजय कुमार हु इज एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा सानो लेभलबाट ह्युज चेन्ज आफूमा ल्याउनु भएको विजय कुमार हुनुहुन्छ राइट उहाँ पनि हाम्रो साइमन जोन डट कममा coach as a coach right web designer instructor कोचको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ इन्डिभिजुअल काम गरेर उहाँले नर्मली कति गोल्ड भर्जन अराउन्डबाट उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो and then after became instructor last two three मन्थ्समा लगभग टु लाख थ्री लाखको सेल्स जेनेरेट गर्नुभयो only from web design training right अब साइमन जोनको छुट्टै एफिलेटको छुट्टै यो मल्टिपल इन्कम गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू छन् यो मल्टिपल इन्कम गर्ने अपर्च्युनिटिजलाई ग्राफ गरेर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ right he is the great and success एउटा भइसकेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ राइट एज अ अनलाइन एन्टरप्रेन्यरको दुनियाँमा दुनियाँमा right so future and scope of online बिजनेसहरू साइमोन जोन डट कमको हेर्नुभन्दा one hundred percent futuristic company हो Simon John dot com definitely भन्न सकिन्छ किनभने अबको इ लर्निङ प्लेटफर्म भनेको चाहिँ यति ऱ्यापिडली चाहिँ ग्रो हुँदैछ definitely it is one hundred percent futuristic company हो यसमा कुनै डाउट छैन एक्सपान्डिङ पर्सेन्ट हाम्रो ट्वेन्टी पर्सेन्टदेखि फिफ्टी पर्सेन्ट अहिले चाहिँ रहेको छ र एक्टिभ र प्यासिभ इन्कम दुवै अपर्च्युनिटी यसमा हामीले इन्क्लुड गरिदिएका छौँ र रोयल्टी इन्कम अपर्च्युनिटी पनि हामीले चाहिँ स्पेसियली यहाँ अनाउन्स गर्दैछौँ र यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले चाहिँ दिइराखेका छौँ अपकमिङ डेजको लागि साइमन जोन डट कमबाट how to start Simon John dot com Simon John dot com सुरु गर्नका लागि यदि तपाईँ चाहिँ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने एसबिसी साइमन जोन डट कमबाट बन्न चाहनुहुन्छ भने चुज अ कोर्स लेभल कुनै प्रिमियम भर्जन चुज गर्नुहोस् सिल्भर भर्जन चुज गर्नुहोस् गोल्ड भर्जन चुज गर्नुहोस् डायमन्ड भर्जन चुज गर्नुहोस् राइट चुज गर्नुहोस् एजुकेट अन एक्ज्याक्ट टपिक्स जुन टपिक्स तपाईँ चुज गर्नुहोस् हुन्छ त्यसमा पर्फेक्ट हुनुहोस् म्याच्योर हुनुहोस् and work on exact topics जे जे सिक्नुहुन्छ जे जे विषयमा तपाईँले चाहिँ सिक्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप त्यसलाई वर्कमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् then after also share and create users also you can make more money तपाईँले सेयर गर्नुहोस् क्रिएट युजर्स गर्नुहोस् र तपाईँले पैसा पनि कमाउनुहोस् है तपाईँले आफ्नो टपिक्समा काम गरे पनि भयो क्रिएट युजर्सहरू क्रिएट गर्नु पनि भयो तपाईँले सेयर गरेर पनि इन्कम अपर्च्युनिटी तपाईँले क्रिएट गेन गर्न सक्नुहुन्छ सो यो एकदमै ह्युज कुरा हो मैले एकदमै सरसर्ती तपाईँहरूलाई जुन भनिरहेको छु यो एकदमै सानो सानो टाइटलमा हामी कुरा गर्दैछौँ एकदमै डिप लेभलमा हामी जानको लागि तपाईँहरू डेफिनेटली कोर्स नै इन्भोल्भ भएर चाहिँ जाँदा एकदम वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट बेनिफिट्स हुन्छ तपाईँहरूलाई so choose a level educate on exact topics, work on topics, and create a user shares. That is the, how you can start त्यसरी नै तपाईँले साइमोन जोन डट कम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ here is the announcement and offers म केही अफर्सहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि जो यो प्रेजेन्टेसन हेरेर विदिन विदिन एट आवर्स तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरू इनरोल हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ म केही बोनसेसहरू आज तपाईँहरूलाई दिन गइराखेको छु राइट यो बोनसेसहरू तपाईँहरू जति लाइभ यो फुल लाइभ हेर्नुभयो तपाईँहरूको लागि पनि एउटा केही अफर म तपाईँलाई लिभ गर्दैछु right bonus is offer number one भनेको चाहिँ जो विदिन एट आवर्समा तपाईँहरू इनरोल हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ भिआइपी इलाइट क्लब होइन SBC VIP elite club SBC self business consulting यो ट्रेनिङमा तपाईँहरूलाई चाहिँ इनरोल हुने अपर्च्युनिटी छ जहाँ चाहिँ ओन्ली टेन मेम्बर्सको इन्क्लुड हुन्छ यहाँ चाहिँ right more than ten members हामी इन्क्लुड गर्न पाउँदैनौँ एकदम भिआइपी सेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ bonus number one bonus number two तपाईँले चाहिँ के अपर्च्युनिटी तपाईँलाई छ भने अघि पनि भने लर्निङ अर्निङ र लन्चिङ अपर्च्युनिटी तपाईँलाई रहेको छ र कु इनरोल एट आवर्सभित्र जो इनरोल हुनुभयो तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो दुईवटा बोनस रहेको छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा म केही क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई लिभ गर्न चाहन्छु have you enjoy this session today तपाईँहरूले साँच्चै केही कुराहरू सिक्नुभयो एक दुईवटा नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो have you enjoy this session today comment गर्नु होला तपाईँहरूले जहाँबाट प्रेजेन्टेसन पाइराख्नुहोस् कमेन्ट गर्नु होला have you seen the potential for craze making money online तपाईँले चाहिँ त्यो ठुलो ह्युज पोटेन्सियल अमाउन्टको चाहिँ मनी मेकिङ गर्ने अपर्च्युनिटी तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो I think you get yes type yes गर्नुहोस् राइट यस टाइप गर्नुहोस् and then can you picturise your self what I have shown you just now to make real profit तपाईँले आफूले आफूलाई पिक्चराइज गर्न सक्नुहुन्छ मैले जे जे कुरा भने तपाईँले त्यो कुरा गरेर चाहिँ पैसा कमाउँछ कमाउन सकिन्छ भनेर तपाईँले पिक्चराइज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले आई थिङ्क यस तपाईँले तपाईँको कमेन्ट यस हो भने is your mind literally blow right now realistic possibility तपाईँको दिमाग साँच्चै नै खलबलायो कि यो रियालिस्टिक पोटेन्सियालिटी देखेर होइन वास्तविक यो अपर्च्युनिटी देखेर चाहिँ तपाईँको साँच्चै नै माइन्ड ब्लोइङ भएको छ होला यस टाइप यस तपाईँले टाइप यस गर्नु होला are you excited to put into to action what I have reveal today तपाईँ यो मैले जुन रिभिल्ड सिक्रेट्सहरू रिभिल गरेँ यो कुरा माथि तपाईँ एक्सनमा जानका लागि तयार हुनुहुन्छ right action is most important thing right action decision action decision जबसम्म कुनै कुनै कुरामा तपाईँ एक्सन लिनुहुन्न you can not accept that thing तपाईँ एसएलसी पास गर्नुभयो तर तपाईँले एसएलसी नै पढ्न नजानु भएको भए तपाईँले एसएलसी पास गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ कुनै जब जबमा हुनुहुन्छ भने जबको लागि हा तपाईँ चाहिँ प्र्याक्टिस अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक्सन नलिनु भएको भए त्यो हुन्थ्यो राइट हुन्न थियो सो त्यस्तै तपाईँ साइमन जोनको SBC successful SBC self business consultant बन्न चाहनुहुन्छ सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ साँच्चै नै एक्सन लिनका लागि तयार हुनुहुन्छ यस आई थिङ्क यस जब तपाईँले एक्सन लिनुहुन्छ नि अनि नै रियाक्सन प्रतिक्रिया त्यहाँ चाहिँ झल्किन्छ right I think your comment is yes so did you get did you get to start an affiliate business price is worthful तपाईँले यो एफिलेट अथवा चाहिँ एसबिसी सेल्फ बिजनेस कन्सल्टिङ जुन प्रोग्राम तपाईँले चाहिँ सुरु गर्नका लागि मैले जुन कुराहरू तपाईँलाई सेयर गरेँ इट इज वर्थफुल साँच्चै नै ट्वेन्टी थर्टी फाइभ थाउजन्डको ट्रेनिङमा चाहिँ थर्टी फाइभ थाउजन्डको वर्थफुल तपाईँले देख्नुभयो सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड ट्रेनिङमा तपाईँले सिक्सटी फाइभ थाउजन्डको वर्थफुल देख्नुभयो वान लाख ट्वेन्टी सेभेन थाउजन्डकोमा चाहिँ वान लाख ट्वेन्टी सेभेनको वर्थफुल देख्नुभयो आई थिङ्क तपाईँको कमेन्ट यस आउँछ right? I hope. So today's bonus number three म तपाईँलाई यहाँ फेरि सेयर गर्दछु today's bonus number three gift attend जसले चाहिँ यो अन्तिमसम्म यो वेबिनार यो लाइभ ट्रेनिङ तपाईँहरूले एटेन्ड गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला I attend full session I attend full session I was full session भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको लागि मैले केही गिफ्टहरू यहाँ लिभ गर्दैछु राइट तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई म दिँदैछु नम्बर वान भनेको बेस्ट लाइफ चेन्जिङ अनलाइन बिजनेससँग रिलेट बुक्सहरू दिँदैछु यहाँ केही यो टपिक्सहरू चाहिँ यो बिजनेस बुक्स नै हो अझै योभन्दा ग्रेट कसरी सक्सेसफुल बिजनेस कन्सल्टेन्ट बन्ने एज अ एफिलिएट मार्केटर बन्ने त्यो बुक्सहरू मैले अलमोस्ट तपाईँलाई फाइभ डेलिभर गर्नेछु इ बुक्स डेलिभर गर्नेछु राइट बेस्ट मुभिजहरू तपाईँहरूलाई म सजेस्ट गर्न सक्नेछु बेस्ट एन्टरप्रिन्यरसिप जर्नीमा चाहिँ लाग्दा चाहिँ पाउने मुभिजहरू म तपाईँलाई सजेस्ट गर्नेछु this is only huge package अब चाहिँ यो चाहिँ जसले यो ट्रेनिङ यो वेबिनार यो लाइभ ट्रेनिङ एटेम्प गर्नुभयो तपाईँहरूको लागि छ भने दिस इज ओन्ली जसले चाहिँ प्याकेज चुज गर्नुभयो होइन अघिको माथिको पनि प्याकेज चुज गर्नेहरूलाई थियो बोनस नम्बर टू थ्रीसम्म अब अगेन बोनस नम्बर थ्री नै यो पनि भएछ बोनस नम्बर फोर भनेर बुझ्नु होला बोनस नम्बर फोर जसले विदिन एट आवर्स तपाईँले यो प्रेजेन्टेसन जोबाट पाउनुभयो उहीँबाट तपाईँले यो प्रेजेन्टेसन जसबाट पाउनुभयो ट्रेनिङ जसबाट पाउनुभयो तपाईँ त्यहाँबाट सुरु गर्नु गइराख्नु भएको छ भने विदिन एट आवर्स तपाईँले चाहिँ सुरु गर्नु गर्दै हुनुहुन्छ भने गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट कुपन माग्नुहोस् राइट एन्ड देन तपाईँले चाहिँ ट्वे ट्वेन्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट यो ट्रेनिङबाट पाउनुहुन्छ नर्मल्ली यो डिस्काउन्ट छैन यहाँ कुनै पनि डिस्काउन्ट लेभल दिने अप्सन नै छैन बट अल्सो तपाईँको लागि स्पेसियल एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा तपाईँले आफूलाई ग्रोथ हुन खोज्नु भएकोले यो यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्पेसियल अफर छ र bonus Five, special seven days super affiliate live version live training with me and my team तपाईँले चाहिँ सेभेन डेजको सुपर एफिलिएट जो मेरो टिममा हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने ट्रेनिङ लिने तपाईँले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ र bonus number six free technical support तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ bonus number six bonus number seven तपाईँले चाहिँ फ्री कस्टमरहरू विदिन एट आवर्स जस्तै चाहिँ एक्सनमा तपाईँहरू जानु जानुहुन्छ कुनै एउटा भर्जनको ट्रेनिङ तपाईँले चाहिँ ग्राप गर्नुहुन्छ कस्टमरहरू टु थाउजन्डदेखि फिफ्टिन थाउजन्ड एभबको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्टमरहरू पाउनुहुन्छ एकर्डिङ टु यो ट्रेनिङ लेभल अनुसार तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँको ट्रेनिङ लेभल अनुसार तपाईँले पाउनुहुन्छ as a bonus number eight all the resources होइन तपाईँको प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर ल्यान्डिङ पेजदेखि लिएर सेल्स स्किल कन्टेन्ट अल सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ रेडी हामीले चाहिँ गरिदिएका छौँ तपाईँले त्यो कुराहरू जस्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिभरेज गर्न सक्नुहुन्छ that is the bonus number eight so bonus number nine one hundred percent money back guarantee यदि तपाईँ कुनै भर्जन सुरु गर्नुभयो तपाईँलाई कुनै इन्कम जेनेरेट भयो होइन कुनै चाहिँ तपाईँले चाहिँ हार्डवर्क गर्दा गर्दै सिक्दा सिक्दै होइन तपाईँले चाहिँ विभिन्न होइन क्याटेगोरीमा काम गर्नुभयो तर कुनै रिजल्ट एनाउन्स भएन भने तपाईँलाई वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँलाई मनी ब्याक ग्यारेन्टी पनि तपाईँलाई हामी दिनेछौँ राइट द्याट इज एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट अप्सन तपाईँलाई दिनेछौँ राइट बोनस नम्बर इलेभेन है this is only for gold भर्जनदेखि माथिको लागि राइट गोल्ड भर्जनबाट जो माथि जानुहुन्छ सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड फाइभ फिफ्टीभन्दा माथि जो जानुहुन्छ bonus number eleven ready international payment gateway system तपाईँलाई दिन्छौँ जहाँबाट तपाईँले चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूको ब्रान्डहरूको मजासँगले चाहिँ प्रमोसन गर्न पाउनुहुन्छ राइट अनलाइन सपिङहरू वर्ल्ड वाइड तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनहरू तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ बोनस नम्बर इलेभेन जो गोल्ड भर्जनबाट माथि जानुभएकोहरूको लागि राइट सो यहाँ विभिन्न डिफ्रेन्ट टेस्टोमोनियल्सहरू थियो राइट मैले तपाईँहरूलाई यो सेयर गर्ने अलिकति लङ नै यो भिडियो लाग्यो so Thank you so much, Tapa Orlai. Junjun offer or Tapa Orlai. I think Tapa Orlai grab Gornola, right? Thank you so much having with me. Raw. All the best, Tapa Orlai. Next, Hamro Kuni version ko SimonJun.com. SBC myself, business consultant as a bonner. Say, Kam Gari Rahi ko dekhna pao. Wish you best of luck to you guys. Thank you so much. Have a great and great time to you. Thank you.